Bonjour, bonjour. Yes, we hear you. You are live on air. Who's talking to me? Ah, nous t'entendons très bien. C'est qui à la ligne? Qui nous parle? <coughs> Kashim. Kashim. Kashim? Okay, Mr. Kashim, how are you? Kashim, monsieur Kashim, comment tu vas? Doing? I'm okay, yourself? Ah, je vais très bien. Et vous? I'm all right. So what do you want to say to us, Mr. Kashim? Ah, je vais très bien. Qu'est-ce que tu veux nous dire, monsieur Kashim? I got another question. Ah, j'ai une autre question. Oh, you have a question? I thought you, are you a Muslim? Tu as une question? Bon, euh, bon euh, euh, tu es musulman? Yes. Oui, je suis musulman. That's wonderful. What do you think about what I was saying first? Ah, D'abord, qu'est-ce que tu penses de ce que j'étais en train de parler? About what, what is the kingdom of David? Où est le royaume de David? Before you go. Ah, avant de partir. what is the kingdom of David? Do you know? Où est, le, où est situé le royaume de David? How can God die? Comment est-ce que Dieu peut, peut mourir? He, who told you who, uh, God die? What, what is the kingdom of David? Before you go, what, what, what is the kingdom of David? Où est le royaume de David? Do you know? How can God die? Comment est-ce que Dieu peut mourir? who told you uh, God died? Qui t'a dit que Dieu est mort? Who told you that? Qui t'a dit ça? What do you mean? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Who is the stupid told you God died? Qui est ce stupide qui t'a dit que Dieu est mort? Give me his name. Donne-moi son nom. In Bible. Mais dans la Bible. Well, hold on. So you are saying that the Bible says that God died? Donc tu veux me dire que la Bible dit que Dieu est mort? Yes, Jesus, yes. Okay. Oui, Jésus, oui. Okay, can you show me where it says that? Est-ce que tu peux me donner euh, le verset là où on dit ça? Uh, he went cross. Il est parti à la croix. Crucified. Il a été crucifié. Okay, so you are saying to me, if he wasn't the cross, that's mean he is not God, right? Donc tu veux me dire que s'il n'était pas sur la croix, cela veut dire qu'il est Dieu. No, you, you say he God, yes? No, no, mais vous, vous dites qu'il est Dieu. Oh, I'm trying to understand you. You are saying if Jesus was on the cross and he was crucified, that proves that he cannot be God, correct? Non, je vais comprendre ce que tu veux dire. Tu dis que si Jésus-Christ était à la croix, il, a, a été crucifié, donc cela veut dire qu'il n'est pas Dieu. I, yes, yes. Okay. Oui, oui. Thank you very much. Guys, this uh, uh, Muslim brother... Oh, ok. Vous voyez, ces monsieur, ces musulmans, ce frère musulman, il nous dit, il nous dit que He said, if Jesus was crucified, there's no way he is God. Il dit que si Jésus-Christ était crucifié, il, mais donc il n'est pas Dieu. But in the Quran, my friend, Jesus was not crucified, so according to the Quran, Jesus must be God. Donc, mais dans le Coran, il est écrit que Jésus-Christ n'était pas crucifié. C'est que cela veut dire que d'après le Coran, Jésus-Christ doit être Dieu. No, no, he non, non. Il n'était pas crucifié dans le Coran. Dans le Coran, dans le Coran, Jésus-Christ sest il crucifié ou pas? Euh, non. Non, il n'est pas crucifié. Si Jésus-Christ était sur la croix, c'est la preuve qu'il n'était pas Dieu. Ok? Non, non s'il était mort. Listen, if he die, if he die, correct, okay, okay, I understand you. Ok, ok, prononce là. Si tu dis que s'il était mort, je te comprends. Now Jesus, according to the Quran, he was not crucified and until now he's alive. Is that correct? N'est-ce pas que dans le Coran, Jésus-Christ n'était pas crucifié et il est vivant jusqu'à présent? Yes. Okay, how you explain to us that Oui, oui, oui. Mais comment tu peux nous expliquer Jesus did not die. que Jésus-Christ n'était pas mort? You are the one who said, if Jesus died, he cannot be God. C'est toi qui as dit que si Jésus-Christ était crucifié, s'il était mort, il ne peut pas être Dieu. According to Quran, until now, Jesus is alive. Eh bien, d'après ton Coran, jusqu'à présent, Jésus-Christ est toujours vivant. Mais c'est toi qui as dit ça. You are the one who told me that if Jesus died, he cannot be God. Tu m'as dit que si Jésus-Christ était mort, il ne peut pas être Dieu. Everybody heard you. Et tout le monde a entendu. According to your Quran, Jesus never died. Selon ton Coran, Jésus-Christ n'était pas mort. No, he's alive. Jusqu'à présent, il est vivant. So how a man, he is just a man, he is alive for more than 2000 years and he don't Comment est-ce qu'un homme peut être vivant jusqu'à 2000 ans? Die. No, no, you see, this is your logic, this is your logic. Il est toujours vivant, il n'est pas mort, mais ça c'est votre logique. Abdul, Abdul, my brother Abdul. Abdul, mon frère Abdul. I like you. I, je t'aime. No, Abdul. And I know, and I know you are very smart. smart. Et je sais que tu es intelligent. Smarter than me. So, uh, uh, uh, tu es plus intelligent que moi. Excuse my my my foolishness. You, Donc euh, supporte ma folie. You are the smart one. Explain to us. C'est toi qui es le plus intelligent. Explique-nous. Comment est-ce que tu peux répondre à, ça puisque tu es celui qui a dit. que si Jésus-Christ était mort, il ne peut pas être Dieu. Alors que dans votre religion, Jésus-Christ n'est pas mort. Jusqu'à présent. Mais tu es en train de tordre le sens. Tu changes ce que je veux dire tu changes, tu tords le sens des mots. You, said that how can God die? J'ai posé la question, comment est-ce que Dieu peut mourir? Et je t'ai répondu, qui t'a dit que Dieu est mort? Qui t'a dit ça? Mais dans la Bible. Dans la Bible, on ne dit pas ça. Dieu est menteur. Montre-moi. Show me where it says that. Montre-moi où c'est écrit cela. So he didn't die? The Dieu dit Jésus-Christ n'était pas mort. Where, where, show me, I want to learn from you where it says God died. Je vais apprendre de toi. Montre-moi où c'est écrit que Dieu est mort. No, no, I'm, Non, je fais que te poser la question. Est-ce que Jésus-Christ était-il mort? Uh, they didn't say, it says that they crucified Jesus and they killed the flesh of Jesus. God il est qui a crucifié Jésus. On a tué le corps de Jésus. God is not a man. Dieu n'est pas un homme. God, he came to us in the flesh. Dieu est venu chez nous sous la forme de charnel, de chair et on a tué la chair. Oui, c'est tout. God never ah. Dieu ne peut jamais mourir. God is always alive. Ah. Let me ask you a question. Dieu est toujours en vie et il est toujours vivant. Je vais te poser une question. When your God Allah ah. He changed his Quand votre Dieu Allah avait changé son uniforme, from a leg to different il est passé d'une jambe et il a changé, il a pris une autre forme. What happened to the first uniform? Qu'est-ce qui est arrivé à la première uniforme de Dieu? Is it dead or alive? cette uniforme-là était morte ou bien était vivante? Uh, I'm sorry, I don't understand your question. Okay. Non, non, je ne comprends pas ta question. You're a prophet when the Muslims ask him about seeing Allah in the day of judgment. Euh, votre prophète, lorsque le musulman lui avait posé la question de voir Allah le jour du jugement, he said, yes, you will see him and he will come to you in a shape other than the one which you know. Muhammad avait répondu aux musulmans que vous verrez Allah, vous le verrez sous une autre forme que la forme que vous connaissez. So now Allah have two shape. Maintenant, Allah a deux formes. Shape number one and shape number two. Forme numéro un, numéro un et forme numéro deux. Okay, when Allah he came in shape number one, uh, I mean sorry, shape number two. Lorsque Allah est venu dans la forme numéro 2, he have to exchange shape number one. Donc cela veut dire il a dû changer la première forme qu'il avait. What happened to shape number one? Die or still alive? Qu'est-ce qui était arrivé à la première forme que Allah avait La forme est-elle morte ou bien la forme est toujours en vie Uh, I'm ignorant. I need to check, you know. What do you mean you check? You want you want to show you the, hadith in front of your eyes? I'm ignorant. I need to check, you know. What do you mean you check? You want you want to show you the, the hadith in front of your eyes? Oui, mes frères, on a, on essayé le son, euh, ça va bien, on continue. merci beaucoup pour votre patience. No, do, you want to die or still alive? La première forme. Number one, I mean, sorry, shape number two. He have to exchange shape number one. Pour prendre, on a répété, pour prendre la deuxième forme. Cela veut dire qu'Allah a dû changer sa première forme qu'il avait. What happened to shape number one, die? Qu'est-ce qui est arrivé à la première forme d'Allah? la forme est-elle morte Ou bien la forme est toujours en vie uh, I'm ignorant. I need to check, you know. Ah, je suis ignorant. Je connais pas ça. Je dois vérifier ça. What do you mean you check? You want show the, hadith in front of your eyes? Qu'est-ce que tu vérifier. tu veux que je puisse te montrer euh, le hadith euh, devant tes yeux? Non, non, non, non, non, No, no, no, no, no, no, Why you want to check? We can do it right now. You are a tu, tu, tu, veux vérifier quoi Bon, je peux te montrer ça, tu es intelligent, je, peux te montrer les hadith là où Muhammad lui-même a dit ça. Or educated, not like me. Tu vois, tu es plus intelligent, tu es instruit, tu as étudié, tu n'es pas comme moi. Je ne sais pas comment écrire et comment lire. Même mon anglais, mon anglais n'est pas un bon anglais. Tout le monde sait ça. Je ne sais même pas combien, comment épeler les noms. Because Les mots. Tu peux même demander aux musulmans, je ne sais pas bien l'anglais. So now you help me. You're Maintenant, toi, tu m'as aidé. Prophet said that Allah will come to you in the shape other than the one which you saw first time. So, votre, votre prophète a dit que Allah va venir dans une autre forme que celle que vous l'avez vue pour la première fois. Allah have two shapes. Donc ça veut dire que Allah a deux formes. Okay, when Allah he came in the second shape, what happened to the first shape? Lorsqu'Allah est, venu dans la deuxième forme, qu'est-ce qui est arrivé à la première forme que Allah avait That shape died or still alive? Est-ce que cette forme-là était morte ou bien cette forme est toujours en vie I don't know what, you mean, you know. Je ne comprends pas ce que tu parles là. De quoi tu parles oh, euh, uh, My question is very... Okay, let me say it slowly, slowly. Ah, ok. Ben, qu'est-ce que tu dire Ok, je vais répéter ça lentement. I came to you in a shape other than the first shape, which means shape, it's mean a body, body, ah. body. Je suis venu chez vous dans une autre forme. Et je ne comprends pas le mot forme, shape en anglais. Ça veut dire quoi Ça veut dire le corps, le corps. Shape is a body, my friend, shape is a body. Shape, euh, le mot forme, ça veut dire un corps. Allah va venir dans un corps. Change Il va changer son corps. Shape is a body. La forme, c'est le corps. So Allah, he came to you in a, in a new body. Donc Allah vient chez vous dans une autre forme, dans un corps. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre corps de Allah? Please show me where it says. Ok, montre-moi là où c'est écrit ça. All right. Now you put me in the corner because if I could not show you, you will make fun of me. So I, this is embarrassing. I hope. Ah, maintenant, tu m'as mis dans un coin. Si je ne te montre pas ça, je serai vraiment dans l'embarras. I will pray to Allah to, me, to help me to find you the, uh, uh, the hadith. Hold on. Ok, je vais prier maintenant Allah qui puisse me donner cet hadith-là. Uh, <clears throat> uh, let us see. On va voir. I hope I will be able to find it because, you know, uh, it's very embarrassing now. Ah, je ne sais pas si je vais trouver ça puisque je suis vraiment dans l'embarras maintenant. If I don't show it to you. Si je ne te montre pas ça. people will talk about me and my reputation and les gens vont parler de moi, même ma réputation. Things will be really horrible. But I uh, let it... Ah, ça sera vraiment horrible. Mais cherchons. us hope. Let us hope that's... Uh, Espérons que je vais trouver ça. Uh, okay, let us see here. Voyons ici. All right. Est-ce que tu me suis aussi sur YouTube? Euh, yes. Oui, ah. oui, je suis sur YouTube. I need to read some Quran to find the verse. Eh, j'ai besoin de quelques Coran pour trouver ce verset-là. Uh, because, uh, I mean, the hadith. Pour trouver ce hadith, je veux dire. It's not coming. Ça vient. Et, et eh, eh, ça ne vient pas. Oh. ironie. Okay, I think we, we, we, we found it. Hold on. Je pense nous avons trouvé ça. Attends. Let me find. Uh... Laissez-moi trouver. OK. Look with me, please. Uh, regarde avec moi. C'est Addis. Hello? You hear me? Est-ce que tu m'entends? Euh, yeah. Oui. OK. We have, I will show you many hadith in front of us. Je te montre beaucoup de hadiths devant nous. Not only one. Pas seulement un seul. And all of them, they are sahih. Et tous ces hadiths sont sahih, authentiques. Sahih al-Bahari. Uh, yeah? yeah, this is yeah, Sahih. Yeah. Buhari? Oui, ça c'est Sahih. This is Sahih. All right. Okay. Okay. Now, now uh, this is the first hadith. Read the ça c'est le premier hadith que je te montre. Reference with me, please. Tu peux lire la référence avec moi. This is Sahih al-Bukhari hadith number, book number, value, sorry, uh, uh, value number 6, book number 60, hadith number 105. Ça, c'est Sahih euh, volume 6, euh, le livre 60, le hadith 105. C'est le Ça, c'était le premier. Attends. I will show you, just to confirm you how many. Je vais te montrer que euh, c'est beaucoup déjà. This is the second one. Ça, c'est le deuxième hadith. Ici, dans la translation, on a écrit que il viendra euh, sous la forme d'une euh, une forme tout proche, euh, tout, proche de la forme, de l'image qu'ils avaient dans leur esprit. Ici, c'est en anglais, on a écrit shape nearest to the picture they had in their mind about him. Il viendra dans une forme. Shape, c'est la forme qui se ressemble à l'image, à picture c'est image, hein, ou bien photo, à l'image qu'ils avaient de Allah, qu'ils avaient de lui dans leur esprit. It important Maintenant, ça ne dit pas ça, et ça, c'est pas important pour nous, en arabe. Allah Il, dit, Allah va venir sous la forme, sous une forme différente de la forme euh, dans laquelle il l'avait vu pour la première fois. Allah have two shapes. Allah a deux formes. What happened to the first shape? Qu'est-ce qui est arrivé à la première forme de Allah? Can you just show me again because I didn't see it? Est-ce que tu peux bien me montrer ça puis j'ai pas bien vu? Okay. I, I see the shape I think j'ai vu le mot shape, hein, la forme. I think I'm ahead of the screen, you know. Okay. Ça veut dire que mon écran, je vois ça, mais euh, je ne suis pas à la ligne comme toi. Okay, no problem. Let me let me get you. Uh, Pas de problème. Behind, sir. Uh, more clear uh, hadith. Je te donne un indice clair, euh, puisque mon écran, c'est comme si c'est un, un, petit retard. Yes, all right, hold on. Attends. OK. OK. Here we go. Euh, voici le hadith. Allah will come to them, our Lord will come to the Muslims. Allah va venir à eux, notre Seigneur Allah va venir aux musulmans, ça c'est un autre hadith. And he would say, I am your Lord. Et il va dire, je suis votre Seigneur. I am your Lord. Je suis votre Seigneur. They would say, we take refuge with Allah from thee. Et ils, ils diront, nous prenons notre refuge contre toi avec notre Dieu. And we don't associate anything with Allah. Et nous n'associons personne ou rien avec Allah. All right? And they will say that many times. Et ils vont répéter ça plusieurs fois. All right. Comme euh, c'est souligné là. Now the question is, Allah is coming to them in different shape. La question est que Allah vient chez eux sous une autre forme. He changed his shape. Il a, il a changé sa forme. What happened to the first shape? Qu'est-ce qui est arrivé à la première forme I do i just it now. twice So some of them be able to test sign between you uh, uh <clears throat> to be honest, I'm am uh, ignorant, so I need to I need Euh, pour être honnête, euh, <laughs> je suis ignorant, je, je ne connais pas ça. To, you know, okay. But the Quran, je, je, dois faire des recherches ici. I mean, your prophet, uh, <coughs> to be honest, I'm uh, I I'm ignorant, so I need to I need to you know okay. research. But the Quran, I mean, your prophet, he confirmed that Muhammad, he is saying. Uh, votre prophète s'est confirmé le Coran donc that your God Allah have two shape. Allah, euh, Muhammad a dit que votre Dieu Allah a deux formes. Peace. One is the one which is, is they saw first time. La première forme, c'est ce que le musulman avait vu pour la première fois. And the, the, the new shape. So now Allah avec une autre forme. I have two shape. When Allah, Donc Allah a deux formes. Allah he finished or done with the first shape. What happened to it? Lorsque Allah a terminé avec la première forme, qu'est-ce qu'il en fait? die? Est-ce que la forme est morte? Allah changed his form, and the form here is a form of a, a person. Allah change sa forme, donc il est sous la forme d'une personne. Whatever the form look like, a form of a man, a form of an octopus, we don't care. Quelle que soit la forme que Allah euh, prend, si ça ressemble à un homme, ou bien ça, si ça ressemble à un octopus, une pieuvre, on ne sait pas, euh, ça ne nous intéresse pas. What happened to the first form? Qu'est-ce qui est arrivé à la première forme? Ah, qu'est-ce que tu penses? je ne peux pas répondre. Je dois faire des recherches. Et on va vous présenter ce hadith là. On va retourner à Christian Prince. Ah, on va vous présenter en français pour le francophone. Euh, rapidement, le hadith est là. ça, c'est Saïd Bouhari, euh, numéro 74, euh, 39. Là où Mohamed a parlé de ça, c'est un long hadith. On vous a donné juste la référence. Il y a plusieurs références. Alors, on va vous montrer la partie là où Christian Prince est en train euh, euh, de parler. Je suis une minute rapidement. Alléluia. Il dit ceci. Alors Allah, le Tout-Puissant, viendra à, à, eux sous une autre forme que ceux qui l'ont vu pour la première fois. Les musulmans avaient vu Allah pour la première fois. Et il dira, je suis votre Seigneur, et ils diront, tu n'es pas notre Seigneur. Et personne ne parlera à Allah, à lui, donc sauf le prophète. Les prophètes seulement vont parler, commencer à, parler à Allah. Alors on leur dira, connaissez-vous un signe par lequel vous puissiez reconnaître, le reconnaître, reconnaître Allah Alors ils diront Le chine ».« Chine, c'est le pied, hein, la, dans la partie de, la jambe vers le pied. C'est ce qu'on appelle en arabe le sakin, le sakin ou bien le chine, en anglais. Hein? Et, ainsi, Allah va découvrir sa jambe, il va découvrir, sa jambe, son pied, le chine, après quoi chaque croyant se prosternera devant lui. Euh, il restera ceux qui se prosternaient devant lui juste pour faire. Voilà. Donc, ça, ça c'est le hadith On, on, va agrandir ça un tout petit peu pour que les gens puissent bien voir ça. Et puis, on va retourner à Christian Prince. Après quoi, chaque croyant se prosternera il, dit que, il dit que alors le Tout-Puissant viendra sous une autre forme que ce qu'ils ont vu pour la première fois. Il ira sur notre Seigneur. Ok, on va retourner à Christian Prince euh, rapidement. Et, euh, euh, ce verset-là, ce chapitre-là, ça s'est confirmé même dans le Coran, chapitre 68 au verset 42. On retourne vite au maître Christian Prince. Là, on, on vous avait montré, c'était notre numéro. Hein. Là, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter. Alors, euh, Christian Prince, on euh, continue. Ok, on y va. Hmm. Okay. I can't, you know, I can't, I no have to because I don't no have problem. to. Now, now, as long you okay, pas de problème, hein, même si. Here you, you, you know, like you, like you are in trouble because you cannot explain to us that you're God. Ok, bon, comme tu es dans des troubles, tu ne sais pas comment nous expliquer comment est-ce que ton Dieu is always alive, but now he is one God, but now he is two God. Il est toujours vivant, il est un Dieu, un seul Dieu, un Dieu unique, mais maintenant nous savons qu'il est deux. Il est deux formes. For he is, he, is two Puisqu'il a deux formes. I'll come back to you. Ah ok, comme ça je vais revenir à toi. Je dois aller faire des recherches. Because I, I, you know, I, I, I need to research myself. Ah, je dois aller euh, faire des recherches. Ah, ok. No problem. Now, let us go back to zero then. Ok, c'est bon. Bon, comme ça, est-ce qu'on peut retourner euh, recommencer à zéro? We were talking about the kingdom of David. On parlait du royaume de David. And Suleiman. Et de Salomon. According to you as a Muslim, where is the where, where is the location of the kingdom of David? D'après toi comme musulman, où est où se situe, où est la location, là où se trouve le royaume de David? Well, it would be ancient Palestine. Ah, ça doit être dans l'ancienne Palestine. Would be the ancient Palestine. Ancien Palestine. Ancient Palestine, yes. Ancien, ça doit être ici, dans l'ancienne Palestine. Okay, so now this is the land of the Jews. Oh, maintenant, ça, c'est la terre des Juifs, n'est-ce pas? Um, why, why, yeah, you Muslims, why you Muslims, you're saying that the Jews, the Jews have nothing to do with Jerusalem. If you just... Mais comment est-ce que vous, les musulmans, vous dites que les Juifs n'ont rien à foutre avec Jérusalem? Si toi, tu dis ça? Just admitted that this is the kingdom of Suleiman. Si tu as juste admis que ça, c'est le royaume de, de, de Salomon. You just admitted that this is the kingdom of Suleiman. Tu as juste admis que ça, c'est le royaume de Salomon. Look, historically, Palestine was Jewish, yes. Historiquement, Palestine, ça appartient aux Juifs, oui. Palestine was Jewish, yes. Oui, c'est vrai. Palestine appartient aux Juifs, oui. But ah, it doesn't intervene to the Islamic faith because eh, we didn't differ from them, you know. What, what, what? Mais ça, euh, ça, ça pas avec le l'État islamique, puisqu'on n'a pas eu de problème avec eux. Qu'est-ce que tu veux dire We didn't differ from them, you know? What, what? On n'était pas différents d'eux. It doesn't interfere to the Islamic faith because eh, we didn't differ from them, you know? What, what, what? I don't understand. What does that mean? What do you mean? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas de ce que tu parles. If, if you just said that this is the land of the Jews and you, you understand that this historically si tu as dit, tu viens d'admettre que ça, c'est euh, euh, la terre appartient aux Juifs, et tu entends, tu comprends que historiquement. Lorsque tu dis historiquement, qu'est-ce que ça veut dire historiquement? Et ça veut dire que les Juifs avaient construit Jérusalem? C'est ce que tu veux dire? Les Juifs, ce sont eux qui ont construit sur euh, la terre là? C'est eux qui avaient construit les, la ville. Oui, yes, Jews, yes, Jews built the city, yes. Oui, les Juifs euh, avaient construit la ville. Oui, les Juifs. Okay. So the, so the Jews, the Jews, they built the city. Now, what make you have the right to have any city there? Tu dis, les Juifs ont construit la ville. Maintenant, qu'est-ce qui vous donne le droit d'avoir une ville là-bas? As long as this their city, this is they are born there, and they... comme aussi longtemps que c'est leur ville, et ils sont nés là. This is their land, and they are the one who uh, uh, build it. Et ça, c'est leur terre, et c'est eux qui ont construit là. And kingdom, their plus, kingdom. Plus, et même le royaume, et, et, qui a dit? You said that I don't agree. Mais qui a dit que je ne suis pas d'accord? Qui dit que je dis le contraire? Okay, so why, are, why the Jews is not their land then? Why Israel is not the land of the Israel? Maintenant, comment est-ce que vous dites euh, Israël, ce n'est pas la terre? de, des, des Israélites, des Juifs. No, it is not the land of the Israeli. Israel is not. So why why the Jews is not their land? Then why Israel is not the land of the Israeli? No, it is. The, I would say. Oui, c'est pour, c'est pour, mais je, je pourrais dire. It is Jewish. It is Jewish, but, but. It is Jewish. It is Jewish, but I would say. It is Jewish. It is je peux dire euh, euh, pour les juifs, juifs, mais, mais, mais il y a un mais. We just like there's Christian sections, there's also Muslim sections. Juste comme il y a une partie des musulmans euh, de Jérusalem qui appartient aux musulmans, il y a aussi une autre partie qui appartient aux chrétiens. What, what section? okay, okay. What is the Muslim section? What, what is the... Mais tu as dit euh, la section des musulmans, la, partie des musulmans à Jérusalem, c'est où Leur section, c'est où What is the Muslim ah. section What is the Muslim section and... Où est la section des musulmans C'est où What make it Muslim section Et qu'est-ce qui a fait que ce soit la section, la partie des musulmans à Jérusalem Because the Palestinian people have always been there. Puisque les Palestiniens ont toujours été là. What what does, what is Jewish? But but there's a but. We just like there's Christian sections. There's also Muslim sections. What what section? What, okay okay. What is the Muslim section? What what is what is the Muslim section? What is the Qu'est-ce qui fait que ça soit la, la section des musulmans? Muslim section and what make it Muslim section? Tell me. Dis-moi ça. Because the Palestinian people have always been there. Those are... Puisque le, Palestine, le peuple palestinien a toujours été là. Là, ce ne sont pas les Palestiniens. Those are ah, Arab, they came in the invasion in the year 700 with Omar al-Khattab. Ces gens-là ne sont pas palestiniens. Ce sont des Arabes qui, qui ont fait l'invasion hein, au 7e siècle avec euh, Omar al-Khattab. Palestinians are not Arab. Palestinians are not Arab. Ask. Les Palestiniens ne sont pas arabes. Les Palestiniens ne sont pas arabes. Tu peux demander. All those who claim to be Palestinian the Hamas, ask them. They will say to you are Arab. Si tu demandes aujourd'hui à tous ces gens-là qui sont dans les Hamas, là, ils vont te dire que eux, ils sont arabes. All of us we knew that the first time Arabic language entered the land of Bilad al-Sham, what's called Bilad al-Sham, the land of Syria, as asked them, they will say to you, are Arab. All of us we knew that the first time Arabic language entered the land. Nous tous nous savons que la première fois que la langue arabe était entrée dans cette terre-là de Bilad al Sham, of Bilad al-Sham, what's called Bilad al-Sham. C'est ce qu'on appelle Bilad al-Sham, la terre là. The land of Syria. La terre de la Syrie. Is in the time of Abdul Malik ibn Marwan. C'est dans le temps de Abdul Malik Marwan. Long after Muhammad's death. Beaucoup d'années après la mort de Muhammad. First time ever, somebody speak Arabic there. Pour la première fois, la première, la première personne parla arabe là. C'est bien après. Even the, the record of the, of the, the caliphate Abdul Malik ibn Marwan was même euh, les écrits, les records euh, d'Abdel euh, Malik euh, Marwan le calife. Not written in Arabic, it was in Aramaic language. Ce n'était pas écrit en arabe, mais c'est écrit dans la langue araméenne. Because his people do not know how to read, how to write. Puisque c'est, son peuple ne savait ni lire ni écrire. So he have to use the Aramaic, the Syrian. Donc, il devrait maintenant utiliser la langue araméenne, la langue syriaque. You know, language, because they are the only one knows how to write, how to read. Puisque les Syriens étaient, euh, les Araméens étaient le seul peuple qui savait lire et écrire. The Bedouin, they are savage. Les Bédouins étaient sauvages. So now, the first time the Arabic language enter into Jerusalem, if it enter at that time. Donc la première fois que la première langue euh, la, première, euh, la langue arabe est entrée pour la première fois à Jérusalem, si c'est entré là, c'était lorsque les Arabes avaient fait l'invasion de cette terre. So Maintenant, qu'est-ce que cela a à faire avec les Palestiniens d'aujourd'hui? Là, ce ne sont pas des Palestiniens. Ce sont les envahisseurs arabes qui sont venus dans cette terre. There's no Arab there. Il n'y a pas d'arabe là-bas. You know, you could say the same for these Jews now, uh, Europe. Mais tu peux aussi dire la même chose pour les Juifs que nous avons maintenant. Same for these Jews now, uh, Europeans. They came... Euh, ce sont des Européens. That doesn't matter, you know, this is their business. Ils sont venus. Mais ça, ça importe peu, là, c'est leur affaire. No, this is their land. No, no, listen, listen, listen, listen. C'est leur terre. Écoute, écoute. Listen, listen, listen the land of Germany is German, right? La terre de la de l'Allemagne, ça appartient aux Allemands, n'est-ce pas? Mm, okay. Oui. They accept refugees. Many of them are Muslims. Ils acceptent les réfugiés et la plupart sont musulmans. Uh, this is their business. If they are willing to welcome. Ça, c'est leur affaire. S'ils veulent accepter, accueillir ces gens-là, c'est leur problème. Refugee or people to give them citizenship, this is their problem. S'ils veulent donner la nationalité à tous ces réfugiés-là, c'est leur problème. Ils, ont, ils en ont les droits puisque la terre, là, elle les appartient. business. Ce n'est pas notre affaire. Si je veux accueillir, accueillir quelqu'un dans ma maison, je peux le faire. Maintenant, nous avons confirmé que la terre là, c'est la terre des Juifs. And you Muslims have no right to claim it. Et vous, les musulmans, vous n'avez aucun droit de réclamer ces terres-là. So why you are being injustice and why you are not being honest with yourself and why Maintenant, comment est-ce que vous êtes injuste? Comment est-ce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même? You don't say, we know this is their land. They are the one who built Jerusalem. Comment est-ce que vous ne dites pas que ça c'est leur terre, c'est eux qui ont construit Jérusalem? They are the one who built Haifa. They are the one who built all the cities. C'est eux qui ont construit Haïfa. C'est eux qui ont construit toutes ces villes-là. And those cities belong to them. Et ces villes-là leur appartiennent ça, ça leur appartient What about what about the, the city of al Madina where your prophet he seek refuge? Did he... Et comment Qu'en est-il de la ville de Médine, là où votre prophète est parti se réfugier? He came as a refugee to the city of Yathrib. Il est venu comme réfugié dans la ville de Yathrib. And the Jews and the Jews was full of the city. Et les Juifs étaient là, plein dans la ville. So this is a Jewish city. Ça, c'est une ville des Juifs. Muhammad came as a refugee. How you Muslim take it from the Jews? Give it to the Jews. Comment est-ce que Mohammed est venu là comme un réfugié? Comment est-ce que vous l'avez arraché aux Juifs? Donnez, donnez ça aux Juifs. Well, in the day, that was in the day when it was at large. It was bigger than what, Judaism. What does have to do with the Christianity? Là, c'était dans cette terre lorsqu'ils étaient. Mais qu'est-ce que cela a à faire avec les chrétiens Oui, on essaie encore le son. Lorsque Muhammad est venu là-bas, à Yathrib, il est venu dans la terre des Juifs. That is not yes. far away from Mecca. Et ce n'est pas éloigné de la Mecque. This is the city of the Jews. Muhammad came as a refugee. Ça c'était la ville des Juifs et Muhammad est venu là comme un réfugié. And then imagine he killed the ones who welcomed him in their cities and Et imaginez-vous, il a tué les gens qu'il avait accueillis dans cette ville de Yatrib. He took their cities and now Muslims changed the name and et il a arraché leur ville et les musulmans en ont changé le nom. Now no Christian no Jews can allowed or allowed to get inside the city. Et aucun musulman, euh, aucun chrétien, aucun juif n'est permis même d'entrer dans cette ville aujourd'hui. Mais ce n'était pas votre ville. In the heart of Saudi Arabia. Là, c'est dans le cœur même de l'Arabie Saoudite. No, technically, Saudi Arabia was mostly pagan. Ah, techniquement, l'Arabie Saoudite était païenne. Doesn't matter now. Ça importe peu, mais maintenant. Why you don't allow the Jews to go back to their city, which is the city of Yathrib? Comment est-ce que vous ne permettez pas aux Juifs de retourner dans leur ville, la ville qu'on appelle Yatrib, Médine? Who says that? Who says, well, I, I don't. Ah, qui a dit, qui a dit, je ne dis, je ne dis pas ça. Maybe I, I, you what do you mean, who, who, what do you mean what they, who says? There is a sign in the... Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu dis On n'a pas permis. Who says that? Who says, well, I, I don't, maybe that, I, you know. what do you mean, who, who, who, what do you mean what they, who says? There... Qui dit euh, euh, Qu'est-ce que tu veux dire euh, qui, a dit ça a Mais ils ont mis même des panneaux publicitaires sur la route, de, des signalisations. Là où c'est écrit sur cette route, on ne prend que les musulmans. Personne ne doit rouler sur cette route si vous n'êtes pas musulman. Only Muslims can enter this land. C'est écrit seulement les musulmans peuvent entrer dans cette ville. D'ailleurs, le Coran a même un verset que les chrétiens et les juifs sont impurs, sont les najas. Ils ne peuvent pas entrer dans cette ville. Ça, c'est la sourate 9 au verset 28. Not Ils ne peuvent pas entrer dans cet endroit-là. speak? Est-ce que je peux parler? Please. S'il vous plaît. Oui. Uh, by the way, where are you from? De, de, tu viens d'où Tu es originaire de quel pays If you don't mind, are you hein? from, where are you from, from back? Tu viens, tu viens de quel pays Pakistan. If you don't mind, are you hein? from, where are you from, from Pakistan? Tu, tu, tu es euh, pakistanais Tu viens du Pakistan uh, Yes, but living in United Kingdom. Oui, mais je vis à, à, en Angleterre. Yeah, but Pakistani. Mais tu es pakistanais. Tu vis au Royaume-Uni. Non, uh, no, Iran. You're... Non, je suis, euh, je viens de l'Iran. From Iran? Ah, okay. Yes. Okay, so are you Shia or Sunni? Sunni. You are Sunni, all right. Yes. Tu es sunnite ou bien tu es Shia? Tu es chiite. Et non, je suis sunnite. What Sunni mean? No, Iran. You are from Iran? Tu viens de l'Iran? Ah, yes. Okay, so are you Shia or Sunni? Sunni. You are Sunni. Tu oh. es sunnite. Right. Yes. What, what Sunni mean? Quelle est la signification de Sunni, de Sunna? <sighs> what, do you, what do you mean? What does it mean? I don't know. I, I'm asking. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Euh, euh, <laughs> non, je te pose la question, la signification de, du mot sunnite. you, know, I'm ignorant. I do not know anything about Islam. I'm trying to learn from you. Ah, je ne connais rien de l'islam. Je vais apprendre de toi. What, what the word Sunni mean? Que est la signification du mot sunnite ou bien sunni? I think you're just trying to, trying to okay, me Tell me what sunni mean. Ah, je pense que tu es. Non, montre-moi, dis-moi tout seulement que veut dire sunnite. I'm trying, we're trying. Ah, is, it, is, it, is, it, shameful to say what sunni mean? What sunni mean? Est-ce que tu as honte de nous dire quelle est la signification des sunnites? Dis-nous la signification des sunnites. <laughs> Hang up. I don't know why. Guys, did I do something wrong? Il a fermé son téléphone. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? I mean, I'm trying to drive him. He said, I don't know what he said. Spank me. You're trying to spank me. I don't know what he said. Ah, il parlait de quoi que je voulais euh, donc euh, l'attaquer, le corriger dans ce qu'il disait ou quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Who is the one who made lipstick? if you're a platform, hein? we make cars, you buy our cars. Nous faisons des voitures, vous, vous, vous achetez nos voitures, il va rappeler. He is calling again. Il rappelle. How are you, my friend? Comment tu vas, mon ami? Hello? Okay. Est-ce que tu vas bien maintenant? Je pense que je ne t'ai pas offensé, hein? Je ne t'ai pas fait du mal. something? Pourquoi? I couldn't be bothered with stupid questions. Ah, je ne peux pas supporter euh, des, questions stupides que tu, tu posais, des questions bêtes. Oh, Why is stupid? Can you tell me? Tu peux même me prouver comment est-ce que mes questions étaient stupides? c'est stupid. Well, no, I, I, Just uh, des questions stupides. Oh, ok, je suis d'accord, mais. Let's say, for the sake of argument, I am asking stupid question. Admettons que je pose des questions stupides. Can't you give me a ah, smart, ah. smart answer for a stupid question? Peux-tu me donner des réponses euh, euh, intelligentes aux questions stupides que je pose? Ah, Isaiah, Isaiah 42. Uh, no, I do not know what that verse. Tu connais Isaiah 42? Ah, je connais pas Isaiah 42. Can you tell me what about it? Tell tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire? Me please. <clears throat> One second. As Isaiah what? 42? <coughs> Isaiah, Isaiah combien? 42? Is Isaiah is, is he a Christian? Est-ce que Isaiah était chrétien? Jew. Non, il était juif. Ah, il est juif. Okay, I'm, I'm glad he's not a Christian. Ah, je suis content puisqu'il n'est pas, il n'est pas chrétien. I was going to be upset. J'allais être euh, énervé. Because he something bad, okay. Puisqu'il a dit quelque chose de mauvais. Ah, ça, c'est l'ironie de Christian Prince. So I... If you can, if you, wait, why did you bring up Isaiah 42 on your program? Qu'est-ce qu'on dit, Isaïe 42? Est-ce que tu peux afficher Isaïe euh, 42 à l'écran? Have a read. Et nous allons lire. No problem. We are here. Read it for us. What Isaiah 42 saying? Mais Dieu es là avec nous. Tu peux nous dire qu'est-ce que veut dire Isaïe chapitre 5, 42. Eh, you, very easy. So you, to tell everyone, show everyone my friend, my friend. Okay, right we now. will show. We will show. No problem. Non, mon ami, nous allons montrer ça. Problem. Pas Can you tell us where? What what verse in Isaiah 42? Isaiah 42. They mean the chapter, right? Isaïe 42. Tu veux dire c'est quel verset? Ou bien tu dis tout le chapitre, n'est-ce pas? Yeah, just read the chapter. Yeah, you... Okay, wait, the whole... Oui, tu peux lire euh, le chapitre si tu veux. What chapter you want me to read It's big. What do you want? Tu veux que je, puisse lire tout le chapitre, mais c'est un grand chapitre. I want to read exactly. Quel verset tu veux que je, je puisse lire exactement? <coughs> okay. Uh, read from. Tu peux lire à partir du verset? Uh, to... Search Google, search Google. Ah, tu peux chercher sur Internet, Google. read from the uh, first 42.1 uh, to 42. What 42.1? Uh, 42, ah, euh, verset 1 à. Tu veux dire quoi? What do you mean 42.1? Qu'est-ce que tu veux dire euh, 1? Chapter 42, I guess. Chapter 42. Verse 1. Okay. Je lis chapitre 42 à partir du verset 1. Okay, verse number 1. Okay. Verset 1. 2. 17. Au verset 17. OK. OK. All right. Let me see. Hold on. Attendez. It's a prophecy for, from Prophet Muhammad. Uf, uf, that's deep. Ah, C'est la prophétie euh, qui confirme euh, le prophète Muhammad, Ésaïe 42. Ah, c'est profond. Donc. You know, this is why, this is why uh, that's deep. You know, this, this is why this is <clears throat> why uh, Christian Prince trying not to read for you because obviously it's a prophecy about your prophet. Ah, c'est pour cela que Christian Prince ne voulait pas lire pour toi. Euh, ça donc. Euh, c'est la prophétie de votre euh, prophète, prophète Muhammad. And how you find out that this is a prophecy about your prophet if you don't? Et comment est-ce que vous avez découvert que ça c'est la prophétie de votre prophète Muhammad si tu veux nous dire? Mine to tell me. Uh, speaker's corner. Si tu peux nous dire. Ah, c'est Speaker's Corner. qui a dit ça. Les gens, ont découvert ça dans les speakers corner. Là où les gens aiment débattre sur la religion à Londres, c'est là que les gens disaient ça. Euh, speaker's corner. That's deep. That's deep. Ça, c'est profond. Tu as découvert ça dans les speakers corner, là où les gens débattent. OK, let us see I'm going to uh, show everybody the verse you mentioned for us. Ok, on va voir. J'ai montré à tout le monde le verset que tu nous as parlé, dont tu parles. Or the chapter. Ou le, euh, chapitre. And actually, I'm going to play the sound of it. So Et je vais même jouer l'audio de ce chapitre. Everybody can hear. Pour que tout le monde puisse nous suivre. You know? Okay, Ok. okay. Isaiah 42. Ésaïe 42. Behold my servant whom I uphold. Voici mon serviteur que je soutiens. Euh, celui dans lequel mon âme se réjouit. Je mettrai mon esprit sur lui. Attendez, je vais prendre ma Bible en français pour suivre ça. Juste une minute. Je vais être à la page hein, pour ne pas faire des erreurs. Je vais répéter mot à mot ce qui est écrit là-dedans. Partons dans la Bible, dans Ésaïe 42. Merci beaucoup, Christian Prince. He shall bring forth judgment to the Gentiles. Il annoncera, He shall not cry. il annoncera la justice aux nations, il ne criera point. Nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Il n'élèvera point la voix et ne la fera pas point entendre dans la rue. A bruised reed shall he not break. Il ne brisera point le roseau cassé. And the smoking flax shall he not quench. He shall bring forth judgment unto truth. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Mm -hmm. Thus saith God the Lord, He that created the heavens and stretched them out, ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés. Qui a étendu la terre et ses productions. Et qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Tu as dit jusqu'à quel verset? Tu veux euh, d'autres versets ou bien on a déjà terminé? Uh, sorry, what verse you had now? What, what verse you said? The one you... Tu as quel verset maintenant? Toi, tu parles de quel verset? Stop. You want me to stop? Euh. tu veux que je puisse arrêter à quel verset? I'd say 17. Verset 17. 17. Have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people. il, dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour mon salut, je te prendrai par la main et je te garderai, je t'établirai, je pour traiter l'alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. I am the Lord. That is my name. Je suis l'Éternel et c'est là mon nom. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Je ne pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Sing unto the Lord a new song, and his praise from the end of the earth. Verset 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Ye that go down to the sea, and all that is therein, the isles and the inhabitants thereof. Vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice. The village que le désert et ses villes élèvent la voix. That Kedar doth inhabit. Que le village occupé par Kedar élève la voix. Let the inhabitants of the rock sing. Let them shout from the top of the mountains. Let them give glory unto the Lord and declare his praise. Que les habitants des rochers tressaillent des joies, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. In the islands. The Lord shall go forth as a mighty man. He shall. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Attendez. I'll stir up, let them shout from the top of the mountains. Let them give glory unto the Lord and declare his praise in the islands. The Lord shall go forth as a mighty man. He shall. Verset 13, il dit L'Éternel s'avance comme un homme vaillant, comme un euro. D'autres versions disent comme un vaillant guerrier. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix et jette des cris. Attends, attends un peu. Est-ce que le verset 13 dit que l'Éternel viendra comme un vaillant euro? on va voir. Euh, attendez, je vais vous projeter ce verset-là. Euh, donc, Christian Prince est en train de parler le chapitre-là rapidement. C'est Esaïe 42. Et au chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu. Il annoncera la justice aux nations, tout ça. Et, euh, et puis il a avancé au chapitre 13, au verset 13, Ésaïe 42, verset 13, l'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. L'Éternel s'avance comme, un héros, il, il, excite son ardeur comme un homme de guerre. Euh, rapidement, on va vous montrer ce que dit euh, euh, l'autre version, Ésaïe 42. Il y a beaucoup de versions qui parlent de ça. On peut comparer les versions. Ésaïe 42 au verset 13. Euh, c'est très important et on va continuer avec Christian Prince. Ésaïe 42 au verset 13. Là, nous sommes dans Ésaïe 42 au verset 13. On dit ceci. L'Éternel sortira comme un homme vaillant. Il élèvera la jalousie comme un homme de guerre. Ok, on retourne promptement au savant Christian Prince. Are you there? Yeah, roar. OK, hold on, hold on. Does it say that the Lord shall come as a mighty man? Est-ce que c'est écrit là que l'Éternel va s'avancer comme un vaillant homme? Are you there? Est-ce que tu es là? Hello. Let us go from the beginning. OK. On peut même retourner dès le début, le commencement de ces chapitres. Uh, you want to go from number one, yes? Yeah. Donc, tu veux recommencer au verset 1? Now, let me ask you a question. Oui. Here it says that this guy who is Attends, je vais te poser la question. Il est écrit que, que cet homme ici. he, is not, he should not speak loud in the streets. Cet homme dont on parle, il ne va pas parler, il ne va pas crier dans les rues. Do your prophet Muhammad don't speak loud in the street? N'est-ce pas que votre euh, prophète Muhammad, il criait sur la, rue, la route, il parlait à haute voix sur la route? Uh, can you just show me what uh, verse that was, please? Verse number two le euh, verset numéro 2, il, il, il, va élever, il n'élèvera point sa voix. Le verset 2. Uh, he will not cry out no racist voice. Well, he will not cry out no racist well, I can show you a ton of hadith about your prophet screaming at people. Je vais te montrer beaucoup de versets là où votre prophète, euh, il tournait sur les gens, il criait sur les gens, sur la route. Okay, we can see this. Okay. We could say the same to, could say the same to Jesus. Mais on peut dire la même chose sur Jésus. Don't change the topic now. You, you are the one who said this is about. Non, non, ne change pas de sujet. Ne change pas de thème. C'est toi qui as dit que ce verset, ce chapitre, ça se rapporte à Muhammad. Muhammad. Right? Yes, but I'm guessing, do you believe this is for Jesus or not? I'm not talking about Jesus now. Don't... Non, n'est-ce pas que Jésus? Non, non, on ne parle pas de Jésus. Toi, tu as dit que c'est Muhammad. Change the topic. Don't change the topic. Il ne faut pas changer de thème. Don't change the topic. Don't change the topic. Ne change pas de thème. And you're the prophet. You, you, are the one who said, I am not the one who said this is about Jesus. Did I say non, non, non, moi, je n'ai pas dit que ça, ça se rapporte à Jésus. Je n'ai pas dit ça. yes. did, I, did I say so? Oh, no. Did I say... Non, non, je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit ça? C'est ça. So, so, then, so then don't change. Oui ou non? Est-ce que ça se rapporte à Jésus? The topic. Ne change pas de thème. Ne change pas de thème. Je ne dis pas. Nous ne voulons pas changer de thème. Mais c'est toi qui as dit que ça, c'est la prophétie de Muhammad. C'est ce que tu as dit. Je ne fais que euh, rire à propos de ce que tu as dit. Ne change pas de thème. Cette personne n'élèvera point sa voix. He will sing for the Lord. Isn't it music haram? Et puis il est écrit qu'il va chanter pour l'Éternel. N'est-ce pas que la musique est haram en islam? Chanter, c'est interdit dans l'islam, n'est-ce pas? In Islam? That is so out of dans l'islam. Context. Listen, isn't it number two? He will sing for the Lord. Isn't it music haram? La musique est interdite, c'est haram. Islam? Là, c'est en dehors du contexte. music haram Islam? Est-ce que la musique est haram en islam? C'est interdit, n'est-ce pas? Yes no? Oui ou non? Instruments. Les instruments. Là, c'est au chapitre, au chapitre, au verset, 42, euh, verset 10. On dit chantez à l'éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges. Mais le monsieur dit non, non, ce n'est pas la musique qui est interdite, mais ce sont les instruments. Isn't music haram? Yes. In Islam? That is so out of context. Listen, it? c'est en dehors du de, de contexte. Isn't music haram in Islam? Yes or no? Est-ce que la musique est haram? Oui ou non? Instruments. Les instruments de musique. Isn't music haram? Yes. Est-ce que la musique est haram? Oui ou non? So no? Singing, no. Non, non, chanter, ce n'est pas interdit. Il est écrit chanter. comment est-ce que tu dis chanter non Est-ce que le musulman chante okay, show me. me where it says that singing is halal in Islam. Tu peux me montrer là où on a dit que chanter, c'est halal dans l'islam. Là où les musulmans sont permis de chanter. Show me where it's not. Montre-moi là où on a dit de ne pas chanter. Okay, here we go. That's a good thing. No problem. Ah là, c'est bon, c'est une bonne chose. Problem. Pas de problème. And I just wanted to don't, ask don't, you don't, before... don't, just wait. Je veux dire. Oh non, non, n'échange pas, n'échange pas. Just wait, just wait. Attends, attends. just wait, just wait, just wait. Don't change the topic. Attends, attends, n'échange pas de thème. We want to one by one. You said show me, right? Ah. Nous voulons finir un à un. Tu m'as demandé de te montrer, n'est-ce pas? I'm not, like you. I'm not like you. Je ne suis pas comme toi. I'm not like you. When you say to me, show me, I show. Je ne suis pas comme toi. Lorsque tu me dis, montre-moi, je te montre. For you. All right? Oui. You're so, okay. you're very so here we go. In, in your, your, here we go. You know, you're, you're a prophet. He said it clearly. Votre prophète a l'a bien dit ici. That don't do anything is called lahul kalam. We go to the inter Il a dit de ne pas faire quelque chose qui est lahul kalam. On peut même partir dans les tafsirs. It says like singing an music. Here we go. You know, your your prophet. He said it clearly that don't do anything is called lahul kalam. We go to the interpretation. It says like singing any music. Si on part dans les interprétations, on dit chanter et la musique. C'est interdit en islam. Singing and the music. Chanter et la musique. All right. OK? It doesn't say music in the... Non, on n'a pas dit musique. Okay, we will see. Hold on, hold on, hold on. So, I, on va voir. I'm just saying, okay. Isaiah 42 does not say music in the text. Dans Isaïe 42, on n'a pas dit musique dans le texte. Okay, it says singing. Are you allowed to do singing? C'est écrit chanter. Est-ce que vous êtes permis de chanter dans l'islam? Yes. Oui. Where it says that? C'est écrit où? Where does it say it doesn't? Où est-ce qu'on a interdit ça? Là, on a dit de ne pas chanter. So, are you saying to me that in the Quran, if nowhere it says it does not, it means it's allowed? Donc, tu veux me dire que si dans le Coran, on n'a pas dit que ce n'est pas interdit, donc c'est permis pour toi? What? obviously not. Uh, évidemment non. So, so, so why you are, why you are not giving the answer? Okay. Mais comment tu, pourquoi tu ne donnes pas la réponse exacte? Where it says, where it says, where it says. Who has écrit? Okay. If I show you, if I show you right now, you're a scholar. Listen. Si je te montrais maintenant ce que disent vos savants, les tafsirs, attends. Listen, Abdul. Abdul, Abdul. Attends. If I show you right now, your scholars say. Your... Écoutez, Abdon, hein, si je montre que le, euh, vos savants disent. Scholars. Saying that singing is haram, what you will do? Si je vous montre là, on dit que chanter, c'est haram. Qu'est-ce que tu vas dire? Well, then I, I was ignorant and I should have known that. But... Oh. Ah, c'est que je ne connaissais pas, alors je vais apprendre. Right. Let, us do, now... let us do that. Ok, faisons ça. Let us do that. Ok, on va faire ça. Thing is, you're very biased, my friend, because... Tu es tellement biaisé. Okay, you see, I'm going to show you what your Muslims believe. Je vais te montrer ce que vous les musulmans, ce que vous croyez. Because if I show you, you will say to me. Puisque si je te le, je te le dis, tu vas dire euh, oh, que c'est moi. Uh, uh, you know, uh, this is your opinion. This is. Que ça c'est mon opinion. Not true. Euh, c'est pas vrai. You know? This is not, not true. Okay. Et ça, c'est pas vrai. We will see if this is true or not. On verra si c'est vrai ou non. I just wanted to ask, did you think Isaiah Listen to the topic. I don't want to change the topic. Ah, I, ah, euh, je je demandais, euh, tu penses que Esaïe Non, non, je ne veux pas changer de thème. Because if we change it, then we are going to speak about Jesus. Alors, si on change de thème, là, on va parler de Jésus. Right? You are the one who's oh, taking after? it. Okay, are you taking... Après? Mais c'est toi qui as dit. When, when, you, when you quote for me, uh, Isaiah, Lorsque tu as parlé de Isaïe. are you giving interpretation based on your Islamic source or a Christian source? Est-ce que tu donnes l'interprétation selon les sources islamiques ou bien selon les, les sources chrétiennes? Well, I'm getting the text from the Bible. No, no, I know, I know. Oui, je puise la source, le texte de la Bible. Oui, je sais ça. Non, but are you are you qualified to give interpretation for the Christian and the Jewish books? Êtes-vous qualifié pour donner l'interprétation des textes juifs et chrétiens? Can I read them, do you mean? Je peux lire ça, tu veux dire? What do you mean? No, are you qualified to give interpretation? Non, non, non, je te pose la question. Est-ce que tu es, tu es qualifié pour donner l'interprétation des, des textes juifs et euh, chrétiens. What do you mean? are you qualified to give interpretation for the Christians and the Jewish books? And what? Tu peux donner l'interprétation. Tu es qualifié? I say you. I say all of you Muslims. Lorsque je dis toi, donc je dis vous tous les musulmans. I'm saying all of you Muslims. Are you qualified? Vous tous musulmans. Êtes-vous qualifiés? You know, if I give interpretation for the Quran. Lorsque moi je donne l'interprétation du Coran, Est-ce que vous acceptez ça? Si c'est dans le texte, oui. Qu'est-ce que vous dites si c'est dans le texte? Est-ce que vous, acceptez mon interprétation du Coran? Ça dépend si c'est dans le texte. What do you mean? nous vous posons la question si Jésus-Christ est Dieu, vous nous parlez du contexte. in the text? Qu'est-ce que tu veux dire dans le texte? If context in the text. Le contexte dans le texte. Uh, this is the context. one who make decision that this is what the context is saying. Et si ça, c'est le contexte dont le, le texte est en train de parler. You're telling me that we can't sing, yes? Toi, tu me dis que nous ne pouvons pas chanter. I'm saying to you. Is that is that your is that no? Non, j'ai dit est-ce. I'm saying to you that you Muslims do not you know. You said Muhammad what... not. Non, je veux dire, vous les musulmans, tu as dit le Coran? Yes. Ok. Muhammad, where Muhammad he said you can sing? Où est-ce que Muhammad vous a dit que vous pouvez chanter? Where did Jesus say you can sing? Où est-ce que Jésus vous a dit que vous pouvez, chanter? Here we go. The, Bible, the Bible says you can sing for the Lord. Mais le verset est là. <laughs> La Bible dit chanter pour l'Éternel. You can sing. Vous pouvez chanter, c'est écrit. You can sing. Vous pouvez chanter dans la Bible. Who said you cannot sing? Qui a dit qu'on ne peut pas chanter? Now show me where your Quran says you can sing. Montre-moi là où votre Coran vous permet de chanter. Can you show me? Tu peux me montrer ça? You are the one who chose to me the verse. The verse. C'est toi qui as choisi même le verset pour moi. In front of you it says. Le verset devant toi, ça dit. Sing. Chantez. Did Muhammad sing? Est-ce que Muhammad a déjà chanté? Muhammad. Did uh, Muhammad sing? He was singing. Did, Est-ce que Muhammad avait chanté? Did Muhammad sing? Did Muhammad, did Muhammad sing? Yes or no? Did Muhammad? Est-ce que Muhammad avait chanté? Sing? Yes or no? Proclaiming. What? Oui ou non? Proclamer. But, but it doesn't sing. You're not going to be singing it, are you? Non, ce n'est pas dire euh, chanter, c'est dire proclamer. Sing what? Sing what? Sing what? Okay. Muhammad was proclaiming what? Chanter. Donc, proclamer. Muhammad proclamait quoi? Muhammad was proclaiming what? What? Muhammad proclamait quoi? What? That he was the prophet. Il proclamait qu'il était prophète. But it says there, uh, okay, let us read the verse together. You see, on va lire le verset ensemble. I don't know, you are jumping uh, uh, like uh, from place to place. It says, je sais pas, bah, puis tu, tu chantes, tu, tu sautes d'un verset à l'autre, puisqu'il dit, sing into the Lord, puisqu'il a dit chanter à l'Éternel, chanter à l'Éternel un, un, un cantique nouveau. Sing into the Lord, new song. Listen, listen. Sing into the Lord, the new song. Chantez à l'Éternel un hein, cantique nouveau. Muhammad sing a new song to the Lord. Est-ce que Muhammad avait chanté à l'Éternel un, chant, un cantique nouveau? Did Muhammad sing a new song? Est-ce que Muhammad avait-il chanté une nouvelle chanson? To the Lord. À l'Éternel. Is that what it says in Isaiah? Yeah. C'est ce que ça dit dans Isaïe? Oui, c'est écrit. Verse number 10, it says, Sing into the Lord a new song. Au verset numéro 10, dans Isaïe 42, il est écrit, Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Did Muhammad sing a new song to your, to your Allah? Est-ce que Muhammad avait-il chanté un cantique nouveau à votre Allah? Admettons. Let us say he's singing to Allah. Ah. Admettons qu'il a chanté pour Allah. Is that a new song? I'm reading the text now. Est-ce un, un, un cantique nouveau? No. Second, please. Hmm. Behold, a new thing I declare. be Sing to the Lord a new song. And his praise on the ends of the earth. You who go down to the sea, coastlines, maps of the wilderness, ways, the villages that Koha. A new song. Okay. Un hein, cantique nouveau. Sing to the Lord to a new song and his praise from the ends of the earth. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Uh, uh, yeah. did, Jesus bring a new song? Don't change the topic. Est-ce que Jésus avait chanté un cantique nouveau? Ne change pas le thème. Don't change the topic. Ne change pas le thème. You know, don't change the topic. I'm, I'm don't, don't, ne change pas le thème. Change, don't change the topic. Ne change pas de thème. Don't change the topic. Jesus, he brought e- everything with Jesus is in you. Jesus. Tout ce que Jésus avait amené était nouveau. Says he is the Lord. He, uh, you know, he says, it been said to you, but I say to you, yes. Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit que il vous a été dit, mais moi je vous dis. He brought a new song. Oui, il a chanté, il a amené un cantique nouveau. Lorsque les Juifs sont venus les lapider, qu'est-ce que Jésus a dit? one Lorsqu'ils voulaient lapider la femme, Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. So Jesus, he brought something new. Jésus-Christ a apporté quelque chose de nouveau. Les Juifs, uh, les Juifs ne comprenaient pas. C'est toi qui changes maintenant de thème pour Évitez maintenant le désastre, le dégât. tu as dit que le verset concernait Muhammad. Attends, je vais te poser une simple question. Comment est-ce que votre prophète Muhammad n'a jamais dit vous allez trouver mon nom dans Ésaïe 42? Je ne te pose que la question. Moi aussi, je te pose la question why your prophet are you saying that the speaker corner the Abdul you saw in the speaker corner comment est-ce que Mohammed donc tu veux dire que les musulmans que tu as vu débattre dans speaker corner les gens qui débattent là tu les as vu entendre dire ça is smarter and he's more knowledgeable where the name of your prophet appear and where is the prophet donc tu veux dire que ces gens là sont plus intelligents et ils connaissent beaucoup plus que même votre prophète ils ont trouvé le nom de votre prophète ici about him appear? Are you saying to me you donc, ils ont trouvé même la prophétie. Dieu veut dire que vous, les musulmans, Muslims, that your prophet was a stupid. He do not know that it is speaking about him in the Torah. But... Et Dieu dit que votre prophète était stupide. Il ne connaissait pas ça. Il dit que son nom se trouve dans la Torah. But he do not know. Mais il ne, il ne sait pas que son nom se trouve dans Isaïe 42. Are you saying to you Muslims that Muhammad is the last one to know is the same as when his wife she was sleeping robe with Safwan? Donc tu veux dire que Muhammad est la dernière personne à connaître ça comme lorsque sa femme a couché avec euh, un autre homme. One, that it is speaking about him in the Torah, but he do not know. Are you saying to you Muslims that Muhammad is the last one to know is the same as when his wife she was sleeping around with Safwan? Comme il était le dernier à connaître que sa femme couchait avec Safwan, Aïcha couchait avec Safwan. He is the last one to know. Et que Muhammad était le dernier à connaître ça. What's wrong with you? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec vous? Tu you say to me that this is about Muhammad, Muhammad said so? Je veux dire que Esaïe 42, ça parle de Muhammad, mais Muhammad lui-même n'a jamais dit ça. Muhammad did not quote that verse for the Jews when Comment est-ce que Muhammad n'a jamais cité ce verset pour le juif lorsqu'il était parti? Lorsqu'il était vivant, il ne les a jamais dit. Il a dit, écoutez. Isaiah is about me. Give me an answer. Il n'a pas dit, Ésaïe, ça me concerne moi. Donne-moi la réponse. Et quand, comment est-ce que euh, Jésus a dit euh, <laughs> de, verser dans la Torah Ne change pas de thème. the topic. Why your prophet do not know about it? He is a prophet. Ne change pas de thème. Comment est-ce que votre prophète ne connaissait pas ça Et il est prophète. or he was prophet. And you Muslims. Il, il était prophète ou bien c'était juste un businessman prophète. find a place for him. Et vous les musulmans, vous trouvez maintenant là où il se trouve la place pour lui dans les Écritures. Donc, It's, answer, answer. Don't Réponds, réponds à la question, ne change pas de thème. answer. Why your prophet do not know? How come he do not know? Réponds, comment est-ce que votre prophète, prophète lui, ne sait pas que il est Esaïe 42? How come he do not know? Do you know why? Comment est-ce qu'il ne connaît pas que celui Esaïe 42? Tu sais pourquoi? Was Jesus in Kedar? Let me ask you a question. Est-ce que Jésus était à Kedar? Je te poser une question. Was Jesus was, in Kedar? Was Muhammad in Est-ce que Jésus-Christ était à Kedar? Kedar? Was Jesus was, in Kedar? Was Muhammad in Kedar? Est-ce que Muhammad était à Kedar? Yes. Where? Where? Oui, il était là. Où? Where's Kedar? Yes. Where? Where's Kedar? Kedar, c'est où? Well, you tell me. Well, you tell me. Toi, dis-moi là où se trouve Kedar. You are the one who said yes. Tell me where is Kedar. Let us laugh at you. Montre-moi là où se trouve Kedar. Dis-moi pour que nous puissions rire ensemble. No problem, Mohammed. Bye. Where is Kedar? Kedar, Kedar c'est où? Kedar is Mecca? Kedar, c'est Mecca? <laughs> Kedar is al-Medina? tu veux dire Kedar, c'est à <laughs> Medina? Kedar is al-Medina? answer where is Kedar. Tu peux nous répondre là où se trouve Kedar. Hello? Kedar is al Medina? answer, where is Kedar? Tu peux nous répondre là où se trouve Kedar. Did he hang up? Allô? What happened? Il a fermé son téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Are you there? Es-tu là? <coughs> yeah, that's going again. That's love. Nous allons le rappeler pour rire. Hmm. All right, Guys, look what it says here. Muhammad, we knows all of us that he have a companion. He is a blind. Was Muhammad able to make... ici. Muhammad avait un compagnon qui était aveugle. The blind see. Hmm? Muhammad, we know all of us that he have a companion. He is a blind. Was Muhammad able to make the blind see? Est-ce que Muhammad avait la puissance de faire euh, que les aveugles puissent voir? On retourne à Christian Prince. Hmm? And I will bring the blind by the way. Et je vais amener les aveugles. Au verset 16, il dit Au verset 16, on nous dit, Esaïe 42, 16, il dit Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Muhammad, he brought the blinds. Est-ce que Muhammad avait amené les aveugles? Muhammad, he made fun of the blinds. He kicked the blind from his Muhammad se moquait, il se moquait des, des aveugles, il a chassé des aveugles. blinds. Muhammad, he made fun of the blinds. He kicked the blind from his house. Il a chassé les aveugles de sa maison. There's a verse in the Quran that says, quote, عبس وتولى إن جاءه الأعمى. il y a un verset dans le Coran euh, qui dit Abasa watawala inja ulama. Abasa. Abasa. Ça, c'est le renfrogné. Là où il y avait un homme qui était venu à Muhammad, il était muet. Il était aveugle et il s'est renfrogné le visage. Il a chassé. Un homme aveugle était venu à Muhammad. And Muhammad, he kicked his ass out of the house. Et Muhammad euh, euh l'a frappé, <laughs> il a, botté dans le cul pour le chasser. Ça, c'est ce que j'ai fait qu'interpréter ce que Christian Prince a dit. And if you go to the interpretation, you will see that Muhammad, he kicked this man out of his house in chapter 81, verse number 1. Et si vous partez dans l'interprétation, vous verrez que euh, Muhammad a chassé cet homme ici, dans le chapitre, euh, la sourate 80, au verset 1 because he was busy with the rich men of Quraysh. Il avait chassé puisqu'il était occupé avec les hommes riches de Quraysh. The verse is speaking totally different. Le verset parle quelque chose de différent. Muhammad was a very bad person with the blind men. Euh, Muhammad était un homme très méchant avec, envers les aveugles. Muhammad, he insulted people who they are suffering from disability. Muhammad, c'était un homme qui insultait, qui se moquait des gens qui étaient euh, handicapés. And we can show you many examples. Et nous pouvons vous montrer beaucoup d'exemples. Hein? Hein? Where is Muhammad? Où est Muhammad? The Muslims are so desperate to find their prophet in our books. Les musulmans sont désespérés de trouver leur prophète dans nos livres. Because Puisqu'ils ne peuvent pas nous prouver leur prophète. et la chose la plus stupide et drôle que je trouve, Lorsque les musulmans nous disent que c'est trouvé ceci euh, partout, c'est écrit là. Mais leur prophète n'a jamais parlé de ça. Maybe Allah did not inspire Muhammad the prophet of the Abdul that his name in Isaiah 42. Mais même peut-être le Muhammad, euh, Allah n'avait pas inspiré Muhammad le prophète des Abdul, que son nom se trouve dans Isaïe 42. Is that the reason? Est-ce la, la raison? So a speaker corner who came 1400 years or Maintenant, un homme là un débatteur de Speakers Corner, un homme qui débat sur la route là, en Angleterre. Il est venu 1400 ans après. Uh, he is from uh, uh, the, donkey. il a appris à partir d'Ahmed Didat euh, l'animal là, l'âne. from the, donkey. Il a appris ça d'Ahmed Ahmed qui était euh, un, petit animal. He copied, the Muslims are copy-paste. Et ils ont juste recopié. Les musulmans, ils ne font que recopier. But nobody himself, why Muhammad in his time did not say my name is in Isaiah? Mais personne ne se pose la question comment est-ce que Muhammad n'a jamais dit que mon nom se trouve dans le livre d'Isaïe. I am the comforter. Il dit, je suis le consolateur. Hein? Let me show you what your prophet said, where his name is going to be located, Abdul. Attendez, je vais vous montrer là où votre prophète avait dit que on va trouver son nom. Pour que vous puissiez rire, vous moquer de vous-même. Votre prophète avait dit que la seule personne qui va parler, qui allait parler sur lui, c'était Jésus, Isa. And he will talk about a person, his name is Et il va parler d'un homme qu'on appelle Ahmad. Pas Muhammad, mais Ahmad. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. All right. Chapter 61, verse number 6. Au chapitre 61, au verset 6, What he said. qu'est-ce qu'il a dit That there's a prophet will come after me. Qu'il y aura un prophète qui viendra après moi, His name is Ahmad. et son nom c'est Ahmad. So if the name of Muhammad should be shown, Sinon, on devrait montrer le nom de Muhammad. It should be shown exactly as you see it here in the verse. Ça, ça devrait être montré exactement comme c'est écrit dans le verset. It should not be Muhammad. Ça ne devrait pas être Muhammad. It should not be without uh, having a name. It should not be like mysterious. Ça ne devrait pas être un autre nom bien, un nom mystérieux. It should say, his name is Ahmed. Et ça devrait dire, son nom, c'est Ahmad. Not Mohammedim. Pas Mohammedim. As Didat, he fooled you. Comme Didat euh, vous a trompé, vous a dupé. This is your Quran. Ça, c'est votre Coran. Pas Mohammedim. His name is Ahmad. Son nom, c'est Ahmad. Now, by the way, how many names your prophet he have? D'ailleurs, combien de noms a votre prophète? 99 names. What? Il a 99 noms. Pourquoi? Why? Because none of them those are his names. Puisque aucun de ces noms n'est pas son nom. Muhammad, he gave himself names to praise himself. Muhammad se donnait des noms pour se louer lui-même. What the meaning of Muhammad, the praised one? Quelle est la signification de Muhammad? C'est celui qui est loué. If Muhammad is the praised one, who is the praised to? Si Muhammad est le premier à être loué, qui est le deuxième qu'on doit louer Allah. Allah Who is Abdul when I call us? Quel est cet Abdul qui veut nous rappeler? I don't know why this uh, uh, Muslim hero he hang up. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce héros euh, musulman a coupé son téléphone. I mean, obviously you have uh, you, you, are you are occupied with Isaiah. Il est tellement occupé avec Isaïe, on va le rappeler. You have Isaiah in your hand and you can fight if you can fight with it. Tu as Isaïe dans tes mains, tu peux te battre avec ça. And look guys how they change the topic. Et tu vois comment est-ce que vous ils changent de thème Il va rappeler. Suddenly they want to talk about Isaiah. Soudainement, tout d'un coup ils veulent parler d'Esaïe. <laughs> oh boy. Answer, answer. Come on. Allah will bless you if you answer. Réponds, réponds. Allah va te, te bénir si tu répondais. Let us have fun. Amusons-nous. Come on, be a man. Sois un homme. Coward. Lâche. The most funny statement is what the Muslims, they say that they found the name of their prophet. La chose la plus comique, c'est ce que les musulmans disent qu'ils ont trouvé le nom de leur prophète. In certain verses, or there's a prophecy speaking about Muhammad. And Dans certains versets, eh, ou bien il y a une prophétie qui parle de Muhammad. In the Bible. Dans la Bible. When their prophet himself, he did not know about them. Pendant que leur prophète lui-même ne connaissait pas ces prophéties. That is additional proof that Muhammad is a false prophet. Because how... Ça, c'est une preuve additionnelle que Muhammad était un faux prophète. Car pourquoi? This guy became a prophet. Comment cet homme ici est devenu prophète? Because now he's, he's prophesying to us that this is about, this is about Isaiah. Et Puisqu'il nous prophétise que ça, ça, ça concerne Isaïe. About Muhammad. Et que cette prophétie, ça concerne Muhammad, pardon. How Muhammad the prophet could not recognize that he Comment est-ce que Muhammad lui le prophète ne pouvait pas reconnaître que is the prophet and his name is mentioned or qu'il était prophète et que son nom était mentionné. Spoke about him in Isaiah chapter number 42. Et que se parlait de lui dans Ésaïe au chapitre 42. But the Abdul who is not a prophet, he was able to prophesy to us about the prophecy about the prophet. Mais un simple musulman Abdul lui est capable de nous montrer la prophétie qui prophétise sur Muhammad. You know what I mean? Voici ce que je veux dire. The prophet who is not a prophet, le prophète qui n'est pas prophète, he cannot find his name in the Bible. Ne peut pas trouver son nom dans la Bible. But the Abdul, mais un Abdul, they were able to find Muhammad in the Bible. Un simple musulman, Abdul, est capable de trouver le nom de, de Muhammad dans la Bible. That is astonishing. C'est étonnant. I'm, I'm really astonished. Je suis vraiment étonné. Muhammad is the last one to know. Muhammad est la dernière personne à connaître ça. The same as what happened when they found Aisha sleeping with Safwan. La même chose qui s'est reproduite lorsqu'on a trouvé Aisha qui couchait avec Safwan. Aisha Aïcha. She broke her necklace. Elle, elle, a perdu euh, son collier. Son, son collier c'était euh, était endommagé. Ok. Ok. And Aisha, Et she spent the night with Safwan. A passé toute la nuit avec Safwan. Uh -huh. Ok. And when Aisha she came back the second day. Et lorsque Aisha est revenue le deuxième jour. They asked her, Hey Aisha, where you been with Safwan? On lui a posé la question, est-ce que tu étais avec Safwan? I was looking for my necklace. Oh. Aïcha dit non, non, je cherchais mon collier, mon bijou du collier qui était perdu. Oh, if, if, if, if, if, if, if. if. Oh là là. The last one to know. La dernière personne à connaître. Is the prophet Muhammad. C'était le prophète Muhammad. Do we have any brave Muslim wanna wanna wanna prove to us so Avons-nous un musulman courageux qui viendra nous prouver What we from this Abdul now that Israel is the land of the Jews. Car tout ce qu'on a eu, on a entendu à partir de, ces Abdul musulmans qui avait appelé, il nous a dit que Israël c'est la terre des Juifs. And Muslims are desperately looking for their prophet in our Bible. Et que les musulmans cherchent désespérément le nom de leur prophète dans notre Bible. And he just confirmed that the book of Isaiah must be a true book. Et il a juste confirmé que le livre d'Ésaïe est un livre qui est vrai. Correct? Guys, did he confirm? Correct. Est-ce qu'il a confirmé? Because the second Muslim he quoted from a book. Puisque si un musulman euh, il cite une écriture de la Bible, d'un livre. Mean, ça veut dire the book is true. Le livre est vrai. Who is the brave Muslim he dare to say that Isaiah Quel est ce brave musulman is a true book. qui va nous dire que, As long you are quoting from there, que Esaïe c'est un livre vrai. Aussi longtemps que vous citez Esaïe, saying, This is about Muhammad. et vous dites que ça, ça concerne Muhammad. Any Abdul is willing to do so? Y a-t-il un Abdul qui est capable, qui veut faire ça? Guys, in the in Isaiah verse number 3. Dans Esaïe au verset 3, it says that this person will not break anything, which means will not kill, will not harm. Euh, dans Ésaïe 42, au verset 3, il est, il est écrit euh, qu'il ne brisera point le roseau cassé. Ça veut dire qu'il ne va pas briser, il ne va pas faire du mal. Right? OK? Did Muhammad did not break anything? Est-ce que Muhammad n'avait pas cassé quelque chose? <laughs> Do you see it? Est-ce que vous voyez ça? Do you want show you Muhammad burning the trees? Est-ce que vous voulez que je puisse vous montrer là où Muhammad a brûlé des arbres? Burning the trees, not only breaking them and cutting them off. Non seulement couper des arbres et déraciner, mais brûler des arbres. Do you want me to show you Muhammad? Voulez-vous que je puisse vous montrer? Digging the graves of the Jews. Imagine how much hate he have. Mohamed qui déterrait les cadavres des Juifs dans des tombeaux pour montrer quel genre de haine il avait contre les Juifs. Hein? Hein? Do you want me to show you? Vous voulez que je vous montre ça? Let us see. voyons. he will not break a branch of a tree. Il ne brisera pas le roseau cassé. Which means he will do no harm. That's what it's meant. It's not about... Ça veut dire qu'il ne fera point de mal. But a tree, really. C'est pas tellement à propos de l'arbre. He will do harm no, to no one. Il ne fera de mal à personne. He will be very peaceful. Il sera un homme paisible. How peaceful was Muhammad? comment était paisible Muhammad, un homme de paix Comment était-il Ibn Omar narrated that the messenger of Allah Ibn Omar a raconté que le messager d'Allah B B B U H. I think this is a new chemical. P B U H. Que la paix soit sur lui. Mais P B U H, ça sont, c'est comme le nom euh, d'un produit chimique. I'm not sure if 2H, I think this is a new chemical. B, e, B, U, H, I think this is a new chemical. I'm not sure if this is King King Jong, you know, in, in North Korea is using. Ça se ressemble à un nom chimique, formule chimique, comme euh, la formule qu'utilise euh, euh, King Jong, Jong le président de, de, la Corée du Nord. Burnt the North Korea is using, you know, in, North Korea is using. Burn, you know, in uh, the King King Jong chemical. E E B U H. I think this is a new chemical. I'm not sure if this is King King Jong, uh, you know, in uh, in North Korea is using. Burned the palm trees of Banu Nudayr. La dit Muhammad a brûlé les, les arbres, les palmiers des gens de Banu en And cut down you Et les avaient coupés. Est-ce que vous voyez ça? Attendez, on va vous projeter ces hadith en français. Nous avons ça en français. Pour les francophones. ce disque-là est en français. Je suis minute. C'est dans le livre de jihad, Le chapitre 11, ça parle du Djihad. Ibn Omar a rapporté que le messager d'Allah, paix soit sur lui, a brûlé les palmiers des Banu en Nadir et les a coupés. D'accord. Euh, et ça, c'est un indice qui est sahih qui est authentique. Le numéro, c'est adis numéro 20, euh, livre 11, euh, puis il y a d'autres, euh, numéro 13, 17, et puis 12, 90. On retourne promptement au savant Christian Prince. But the verse number three says that he will not even cut a branch of a tree. Mais le verset, Esaïe 42, verset 3, on dit qu'il ne brisera point le roseau cassé. mean how peaceful he is. Pour montrer combien il devrait être paisible. This is your prophet? Et ça, c'est votre prophète? Are you sure? Êtes-vous sûr? Why a person, he killed those people. Why, I mean, imagine how much hate he have. Comment expliquer qu'un homme qui a, il a tué ces gens-là Mais pour montrer, imaginez-vous euh, euh, le, genre de haine qu'il avait. Pourquoi est-ce que tu coupes les arbres et tu les brûles? Il a tué les gens. Comment expliquer cet homme que sa haine s'étend jusqu'à, euh, rappelez-vous, nous parlons de. Nous parlons du désert ici. C'est au désert ici. Et avoir des arbres dans un désert, c'est une bénédiction. People are desperately for something green. Les gens sont désespérés de trouver un espace vert, des arbres ou quoi dans un désert. Imagine you have a park in the middle of the desert. Imaginez-vous, vous avez un jardin ou bien un parc au milieu d'un désert. That's amazing, that's beautiful. C'est merveilleux, c'est beau, n'est-ce pas? People, they are traveling, they can lay down in the shade. Les gens qui voyagent, ils peuvent se reposer sous l'ombre. Uh, people, they can uh, find water because obviously as Les gens peuvent trouver de l'eau puisque évidemment. long there is trees, it means there's water too. Donc s'il y a des arbres, ça veut dire qu'il y a de l'eau quelque part. He killed the, the, the, tribe of Banu Il a tué la tribu des Banu Nudayr, Banu Anadir. And after he killed them, et après les avoir tués, il a commencé à couper les arbres et il les a brûlés. So how Isaiah uh, chapter number 42 is about Muhammad? Mais comment expliquer que Isaïe 42 ça se rapporte à Muhammad? And we can go line by line and we will see how stupid the statement of the very desperate Muslims about their prophet to find him in our book. Et si nous examinons chaque verset par verset, vous allez voir combien c'est stupide, ce que les musulmans disent qu'ils sont tellement désespérés de trouver Muhammad dans notre livre. They could not prove him to be a prophet. Ils ne pouvaient pas prouver qu'il était prophète. So desperately they are looking for him in our books. Désespérément, ils le cherchent dans nos livres. Do we have any Muslim here? Y a-t-il un musulman qui veut nous contacter? Who is a Muslim would like to give us a call? Quel musulman veut nous appeler? Hello? Hello? There is any Muslim? Y a bien un musulman? <clears throat> And by the way, this guy, he said he is from Iran. Et eh, ce, ce gars ici, il a dit qu'il euh, il vient de l'Iran. C'est un Iranien? I, I strongly, I believe he is not. There's Je pense qu'il n'est pas iranien. No way he is from Iran. This guy is a Je ne pense pas qu'il soit iranien. Cet homme ici. Pakistani boy. There's no way he is from Iran. This guy is a Pakistani boy. Il n'est pas iranien. Ce monsieur, c'est un Pakistanais. You can tell from his accent. Tu peux même euh, trouver ça dans son accent. Ce qu'on sait qu'il parle comme un, un Pakistanais. You know, Persian people, they speak different accent. Euh, les Perses, les Iraniens, ils, ils parlent un autre accent. Any brave Abdul y a-t-il un musulman euh, brave qui veut nous appeler? So when a Lorsqu'un musulman dit qu'il est sunni, he is not a Sunni, he's S'il est sunnite, s'il est Sunni, Si quelqu'un dit qu'il est sunnite, c'est un, menteur. Un sunnite, c'est quelqu'un qui fait ce que le prophète dit dans la Sunna, et ce que fait le prophète. C'est ça un sunnite. You cut trees, you... Il coupe les arbres. Burn them. A person who is a Sunni, he do what Muhammad do. You cut trees, you burn them. Il doit couper les arbres et les brûler. You, you hit nails and you put it in the eyes of people. Tu prends des clous et tu enfonces ça dans les yeux des gens. Do you want me to show you? Vous voulez que je puisse vous montrer ça? You cut the hands and the feet. Tu coupes les pieds et les jambes et les mains. And you crucify people. Et tu crucifies les gens. Do you want me to show you? Voulez-vous que je puisse vous montrer ça? The verse in Isaiah says it's not going to break, break a branch of a tree. Le verset dans le livre Isaïe dit qu'il ne peut pas couper un roseau Il ne brisera pas euh, le, roseau cassé. Muhammad, a coupé les mains des gens. Il a coupé les pieds des gens. did Il a décapité des gens. Il a violé. He Il a volé. Même ses adeptes, les musulmans l'avaient même accusé d'avoir volé un sous-vêtement. I mean, this guy is online. I don't know why is not answering. Let me try one more time. Mais ce musulman ici, il est toujours en ligne, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il ne répond pas. Je vais essayer de le rappeler une autre. Euh, euh, attendez, je le rappelle. This time I will read Quran for him. Ah, euh, je vais même invoquer un verset du Coran pour lui, ironiquement. I mean, uh, I will say Bismillah al-Rahman rahim and call. Okay, say Bismillah al-Rahman rahim call. Et je l'appelle. Let us see. Voyons if it's going to work this time. Ça va marcher. He don't want to answer. Look il... like he's convinced that his prophet is a scam. Il ne veut pas répondre. He give up. Donc, He give up. Il a abandonné. Peut-être qu'il est convaincu que son prophète est, est, un fraudeur. Ok, Abdullah, I will let you go. No. Ah, comme ça, je vais laisser tomber. No problem. Pas de problème. Who is next? Qui est le prochain musulman? Is this verse about Jesus? Est-ce que ce parle de Jésus? I mean, who cares if this is verse about Jesus or not? Peu importe que ça soit de, ça parle de Jésus ou quoi. I'm very serious. Je suis très sérieux. Who cares if it's about Jesus or not? Let's say it's not about Jesus. That one... Qui s'inquiète qui si ça va parler de Jésus. Admettons que ça ne parle de Jésus. Not change anything. Ça ne change rien. That will not change anything. Ça ne change rien. According to your religion, Muslims, Selon votre religion, Jesus is the word of God. Jésus est la parole de Dieu. Sent down to Mary. So ah, Jesus in the Quran, envoyé à Marie. Came down from heaven. He was not an earth. Envoyé dans, même dans le Coran, il dit, il dit que c'est la parole de Dieu envoyée à Marie. Même dans le Coran, donc Jésus n'était pas un homme qui venait de la terre. Earth. He never been in earth. Il n'a jamais été dans la terre, de la terre. According to the Quran. Selon le Coran. And the word of God became a man. Et la parole de Dieu est devenue un homme. Well, that's what John chapter 1 verse number 1. C'est ce que Jean au chapitre 1 nous parle. And verse 14 says. Au chapitre 1 verset 1 à 14 nous dit And Jesus cannot be God. Et Jésus ne peut pas être Dieu comme ils disent. For if God, if Jesus is God, should not die. Okay puisque si Jésus était Dieu, il n'allait pas mourir. OK. Eh, well, Jesus never died in the Quran. That means he's God. Donc, eh et eh, moi, Jésus n'était pas mort dans le Coran, donc il est Dieu. I mean, your logic itself is proving to us that Jesus is God. Même votre euh, logique prouve très bien que Jésus est Dieu. The same logic you are using to prove to me that Jesus cannot be God. La, la même logique que tu utilises pour me dire que Jésus n'est pas Dieu is the same logic proving to me that Jesus is God. C'est la même logique qui prouve que Jésus est Dieu. How Jesus is not God because he died, but you mustn't believe that Jesus until now did not die. Comment est-ce que Jésus n'est pas Dieu puisqu'il était mort? Ben, votre Coran, vous, le musulman, vous dites que Jésus n'était pas mort. Who is the stupid here? Qui est ce stupide ici? Hein? Hein? And the brother, how God died? Now, who told you that God died? Et mon frère, comment est-ce que Dieu est mort? Qui t'a dit que Dieu est mort? I want to know. Je veux connaître. Who in the world told you that God is dead? Qui dans ce monde t'a dit que Dieu est mort? Let me help you more Muslims. Que je puisse ajouter un musulman. You see, the Muslims, they, you know, they sometimes they try to be smart. Des fois, les musulmans, ils veulent euh, parler comme s'ils étaient euh, malins. they said to you, okay, the Christians, they believe in the Trinity. Okay, ils disent, oh, les chrétiens croient dans la Trinité. Okay, where was the Trinity before the birth of Jesus? Où était la Trinité avant la naissance de Jésus? Hein? Hein? Can you answer this? Tu peux répondre? Where was the Trinity before the birth of Jesus? Où était la Trinité avant la naissance de Jésus? Hold on, hold on, Abdul. Hold on, hold on. Hold on. Attends, Abdul. The answer is in the Quran. La réponse est dans le Coran. The answer is in the Quran. La réponse the est dans le Coran. Jesus is the word of God. Le Coran dit Jésus est la parole de Dieu. Does the word of God have beginning? Est-ce que la parole end? de Dieu a un commencement ou une fin? I challenge any Muslim to say yes. Je défie tout musulman de dire oui. When was the beginning of the word of God and when the end of it? Quel était le commencement de la parole et quel Aren't était la fin? Muslims believe that the word of God is eternal? N'est-ce pas vous, musulmans, vous dites que la parole de Dieu est éternelle? Donc la Trinité a toujours été là? Ou quoi? Donc c'est là ou quoi? Une autre question. Lorsque Jésus était Dieu et puis il est mort, qui contrôlait le monde. Hmm? Hmm? Who is the one in charge of the world? Who? Qui contrôle le manager? Qui contrôle? You know, Jesus, he hired a manager. <laughs> qui contrôlait le monde? Un manager? Hein? Ou bien Jésus, a, il a loué un manager? Hmm? Who is the one in charge of the world? Who? Qui? Okay, the manager. Jesus, he hired a manager. <laughs> Peut-être Jésus a loué quelqu'un, quelqu'un qui devrait diriger un directeur. <laughs> Abdul. Abdul. Abdul. Every Abdul is suffering from a donkey disease. It's called donkeyism. Chaque Abdul, il souffre d'une maladie des ânes, des animaux. La maladie est appelée donkinisme, donc l'anérie. even you as a human when you die you muslims believe that you are dead and you are yet in the grave and you can talk and you can hear and the angel will ask you questions. même vous euh, en tant qu'humain lorsque vous mourrez les musulmans croient que lorsque vous mourrez vous êtes euh, euh enterré mais vous êtes toujours vivant vous pouvez parler vous êtes dans la tombe et les anges vont, vont, vont même vous poser des questions grave and you can talk and you can hear and the angel will ask you questions les anges vont vous poser des questions puisque vous pouvez euh, entendre parler dans la tombe. So you are dead and you are in the grave talking. Are you talking dead? Are you sure? Vous êtes mort, vous êtes dans la tombe, vous, vous parlez, donc vous êtes un homme mort qui parle. Et les anges viennent à toi et ils auront un marteau, un marteau de fer, euh, un marteau, un marteau d'acier. Ils vont te poser la première question. Qui est, qui est, ton Dieu? Tu diras Allah. What is your religion? You quelle, say Islam. Quelle est ta religion? Islam. And who is this man? You say Muhammad. They will show you his picture. Et quel est cet homme? Tu dis, c'est Muhammad. On va te montrer la photo de Muhammad. If you give the wrong answer, the angels will hit you with the hammer and will take you down 70 foot. Eh, si tu donnes une mauvaise réponse, les, les anges vont te frapper le marteau. Tu vas entrer sous sol à plus de 70 pieds plus de 70 mètres sous-sol. Sorry, 70 cubits. Plus de 70 coudées, je m'excuse. You are dead, but you are alive. Tu es mort, mais tu es en vie. So when the Christian believed that Jesus he was crucified, lorsque les chrétiens croient que Jésus a été crucifié, they crucified the flesh of the man. Ils ont crucifié la chair de l'homme. God never die. Dieu ne peut jamais mourir. Uh, he's going to quote for me from Google again. How are you, my friend? How are you doing? Il va encore me citer sur Google. Il est retourné. Mon ami, comment tu vas? You have more questions? J'ai d'autres questions. Ah, tu as d'autres questions? Can you make them 10? Can you... Est-ce que tu peux faire euh, amener 10 questions, 10? can we sign a contract for 10 questions? Est-ce qu'on peut signer un contrat pour 10 questions You know, uh, no, before you go, honestly, I'm serious. Euh, tu sais, non, non, avant de commencer, je suis sérieux. Yes, can we sign a contract between me and you that you promised me you will not leave today until you ask me 10 questions? Pouvons-nous signer un contrat que tu ne vas pas quitter cette émission jusqu'à ce que tu vas me poser 10 questions? Is that fine? Est-ce bon? Yeah, no okay. problem. Oui, ok, no problème. Pas de problème. You promise by Allah? Est-ce que tu promets par Allah? I promise. Oui, je promets. Give me the question. Ok, donne la question. <clears throat> you know, uh, you know, in your, your Bible, yes? Tu sais, euh, dans votre Bible? No, I do not know. Non, je ne sais pas. You, <laughs> you know your Bible, you, you, you believe your Bible, yes? non, tu crois, euh, tu sais, tu, tu crois à la Bible, n'est-ce pas? My Bible. I don't have a Bible. Which Bible are you talking about? I, I thought we have one. The Muslim. I saw an article made by Muslim. Je, je, je n'ai pas de Bible. Que, que, que, j'ai vu un article écrit par les musulmans qui disait. Muslim says we have a, a billion Bible. Les musulmans qui disaient que nous avons un milliard de Bibles. Which one? Quelle Bible? Well, you have uh, several. Which, okay, which one? Give me, give me the one. Quelle Bible? I'm talking about which one? Which one? Tu parles de quelle Bible? Which one? I'm asking you what Bible do you read? King James, NIV? Quel genre de eh Bible vous lisez euh, la, Bible de euh, Roi Jacques KJV ou bien euh, NIV New, International Version? No, yes, I, e I, I, you tell me. I'm telling you. I don't know. I don't know. I, you know, I don't have a Bible. First of all. Non, moi je n'ai pas de Bible d'abord. Who is the ignorant who told the ah, Christians? Who is the ignorant who told you the Christian they have a Bible? Quel est cet ignorant qui t'a dit que les chrétiens ont une Bible. Oh, so you're saying you don't have a Bible? No. Donc tu veux me dire que vous n'avez pas de Bible? Non. non so where, where, do you read your where do you read your text? Maintenant, où est-ce que vous lisez vos textes? I'm asking you, are you saying the Christians they have a Bible? Yes. Est-ce que non, la question que je posais, tu dis que les chrétiens ont une Bible, oui ou non? Non, non. I say we don't. I, say no, we don't. J'ai dit non, nous n'avons pas de Bible. You? Okay, so what do you have? I say no, we don't. Do you? Okay. Avez-vous une Bible? So what do you have? Qu'est-ce que vous avez? We have the book of God. Nous avons le livre de Dieu. The Bible is a word mean books of books. La Bible, c'est un mot qui veut dire le livre des livres. Many books. Beaucoup de livres. What Bible? Quelle Bible? It's a collection okay. of books. That's what Bible means. C'est la collection des livres. C'est ce que veut dire Bible. So we have the book of God. Now let me ask you a question. Là sont les livres de Dieu. Attendez, je vais te poser une question. The book of God. When we say when we say the book of God, that lorsque nous disons le livre de Dieu, mean the book belong to who? Ça, ça veut dire que le livre appartient à qui? Well, to your to your to your opinion to God, yes. Selon votre opinion, ça appartient à Dieu. In your opinion about et dans, selon ton opinion? your opinion. What do you think? The book of God belongs to who? Selon ton opinion, le livre de Dieu, ça appartient à qui? Well, it's made for man, but it belongs to God. So, c'est fait pour l'homme, mais ça appartient à Dieu. Okay, so no, both of us we agree that the book of God is the book of God. It's Donc nous sommes tous d'accord que le livre de Dieu c'est le livre de Dieu. Not the book of the man. Et ce n'est pas le livre d'un homme. We agree. Nous sommes d'accord. Yes, but All it's four times let me. Oui, oui, okay. Let me let me ask you then. How come you? Comment, Quran says that Allah is the one who sent the Injil and the Torah. Comment est-ce que votre Coran dit que Allah c'est lui qui a envoyé euh, l'évangile et la Torah? And that means the Injil and the Torah are the book of God, and you just agreed. Et ça veut dire que l'évangile et la Torah sont des livres de Dieu, et tu es d'accord? Do you agree with that? Tu viens d'accepter ça, tu es d'accord avec ça? No, I didn't agree with that. You, you, just I say it. You just say it. Everybody heard you. Et, et tout le monde t'a entendu? Ok, c'est Tout, tout le monde t'a entendu, tout le monde a entendu ce que tu as dit. That we, uh, that the book of God is a book oh, which belongs to God. Tu as dit que le livre de Dieu, c'est un livre qui appartient à Dieu. Listen, listen. You said that. My friend, you said tu, tu, as dit that the book of God belongs to God. Did you say that a second ago or no? Tu as dit que le livre de Dieu appartient à Dieu. Il y a une seconde, tu as dit ça. I never said the Bible. I'm... Hein? Non, je n'ai pas dit la Bible. Okay, no problem, no problem, no problem. Pas de problème. No problem. No, I, did, I did not say the Bible. I said I don't have a Bible too. I just said. Je, je, je dis que je n'ai pas de Bible tout. Je, euh, moi aussi. I that to you. I said, I said, I said, we have an Injil and we have. A... J'avais dit que nous avons l'évangile. Torah. Nous avons la Torah. We have an Injil and we have a Torah. Now, who is the one? Nous avons l'évangile et la Torah. Maintenant, qui est celui? Who sent the Injil? Qui est celui qui a envoyé l'évangile? Who is the one who sent the Injil and the Torah? Qui est celui qui a envoyé l'évangile et la Torah? Allah. C'est Allah. Allah. Thank you very much. Merci. So the, the, so the Torah and the Injil is the book of Allah or the book of the Christians and the Jews? Donc, l'évangile et la Torah sont des livres d'Allah ou bien sont les livres des chrétiens, des juifs? Not the book what you have now. My friend. Non pas le livre que vous avez maintenant. Friend, it doesn't matter. I'm asking. Peu importe. You know, you know you don't even it have doesn't matter. It doesn't matter. Listen, listen. Peu okay. importe. You just said. Je te pose la question. Tu venais de dire. You just said everybody heard you. You just Tout le monde t'a entendu. You know that the book we have now is ah. not is not the Torah, is ah. not the Injil. Is that correct? Tu as dit que le, le livre que nous avons maintenant, c'est pas la Torah, c'est pas l'Évangile. That's correct? Did you say that? You have Abdul, did you say that? Abdul, est-ce que tu as dit ça? Did you say that the book we have now have nothing to do with the Torah, have nothing to do with the Injil? Tu as dit que les livres que nous avons maintenant n'ont rien à faire avec la Torah, n'ont rien à faire avec l'évangile. I'm saying there's no originality. Okay, no problem. No problem. J'ai dit qu'il n'y a pas d'originalité. Okay, pas de problème. No problem. I'm just trying to understand. Are you saying that the Torah today, Abdul, listen, Attends, attends, je, oui, pas de problème. Je, je tu dis que le, la Torah aujourd'hui. Are you saying the Torah, my friend? Attends, mon ami. Attends. Tu veux dire que la Torah que nous avons aujourd'hui. Are you saying the Torah and the Injil, which the Christians and the Jews they have? Tu as dit que la Torah et l'évangile que les chrétiens et les juifs ont. It is not the true Torah and Injil, yes or no? Ce n'est pas la vraie Torah et le vrai évangile, oui ou non? What they have now, what you guys have now? Yeah. Ce qu'ils ont maintenant, ce que vous avez maintenant, oui. Is not true. Yes. So why you coach? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. You guys have not? Yeah. It's not true. Yes. So why you no, coach for me a second ago from Isaiah saying this about Muhammad? Maintenant, pourquoi est-ce que tu, tu m'as cité le verset d'Ésaïe 42, tu as dit que ça, ça parlait de Muhammad. Well, it's in Well, it's in there, isn't it? So. Well, well, well, well, you are the one who's quoting me, saying to me, Isaiah 42 is about Muhammad. So. Mais c'est toi qui m'as dit que Ésaïe 42, ça parle de Muhammad. Mais comment? How it is not true, and now it's true. Mais comment est-ce que ce n'est pas vrai et maintenant c'est vrai? Is it true or not true? Est-ce vrai ou pas? Hello? Okay, it's not true then. Just take it away. What do you mean take it away? Uh, so C'est pas vrai, donc il faut enlever ça. Qu'est-ce que tu veux dire enlever ça? Apologize then. Apologize that you did lie, claiming that this is about Isaiah. Alors, tu dois demander pardon, tu dois t'excuser, tu dois dire que ça, ça parlait des. Euh, Ésaïe 42 parlait de Muhammad. Eh, eh, about, Muhammad. Apologize, apologize, take it back. Alors, il faut enlever ça. Il faut maintenant te, donc, demander pardon, t'excuser. Say, I apologize, I was lying. Tu dois dire, je m'excuse j'étais en train de mentir. Okay, I'm just going to ask you, you, you do know you have... Okay, je vais juste poser une question. No don't don't change topic. Eh? Don't change topic. No, change pas de thème. Don't change topic. Eh? You asked me the question. We have to finish it. Okay. Non, non, tu, tu as posé la question. Euh, je, je suis là. So now you admitted that Isaiah has nothing to do with Muhammad because the Torah. Maintenant, tu dis que Esaïe n'a rien à faire avec Muhammad puisque la Torah. Is a fabricated book, the one Puisque c'est un livre fabriqué. They have it right now. Now, celui que nous avons maintenant. Let me ask you a question. As long you admit it, that Allah is the one who sent the Torah and Allah is the one who sent the Injil. Aussi longtemps que tu as dit que Allah c'est lui qui a, qui a envoyé la Torah et l'Évangile. Why Allah cannot protect His book? Comment est-ce qu'Allah ne peut pas protéger ses livres? What do you think the problem? Où, où se trouve le problème d'après toi? Because man's twisted it puisque l'homme a changé ça. OK. I, ah, OK. So, and why Allah cannot protect it? OK, OK. Et maintenant, comment est-ce que Allah ne peut pas, n'a pas pu protéger ça? I want I want to the Quran right now. Can I? OK, je vais changer maintenant le, le, Coran. Est-ce que je peux le faire maintenant? that? Est-ce que je peux faire ça? go for it. OK, tu peux essayer. already. Here we go. je l'ai déjà fait. Voici. Bismillah al-Rahman al Rahim. Okay, I twisted the Quran. Can Allah stop me? J'ai changé le Coran. Est-ce qu'Allah peut me stopper? Peut m'arrêter? What, if you go and look in the Quran? Yeah, we, or oh, there's many Quran already. Si tu écris un autre Coran, mais il y a déjà beaucoup de Coran, déjà. Already there's many Quran, don't you know? Il y a déjà beaucoup de Coran, tu ne sais pas ça? There's tons of Quran. Which... Il y a des milliers de Corans. Which one is the one is, is the true? Which one Quran you follow? Which Quran you follow? Quel genre de Coran tu suis? C'est quel, quel Coran? Follow. You yourself. There is one Quran. No, no, there's no one. Il n'y a qu'un seul Coran. Non, non, il n'y a pas qu'un seul Coran. That's, that's not true. Even your prophet, he said there is seven Quran. Même votre prophète avait dit qu'il y avait sept Corans. Is that true? Est-ce vrai? Show me. Ok, show me. okay montre-moi, montre-moi ça. Here we go. <sighs> I will show you. Did you, did you know that? Did you, did you know that you have no manuscripts from the first? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas des manuscrits du premier siècle? Disciples or gifts from the first disciples or uh, what apostles or whatever they're called. Really have... Vous n'avez pas de manuscrits à, uh, à, partir des premiers disciples ou bien premiers apôtres comme vous, vous les appelez? I, I, don't, I don't know that. Do you have manuscript for those manuscripts? Do you... Je ne sais pas ça. Est-ce que vous avez ces manuscrits-là, de ces manuscrits-là? Do you have euh, en avez-vous? Read how Jesus became. No, no, listen, listen, listen. Do you have manuscript yourself for the manuscript? Écoute, écoute. Avez-vous des manuscrits vous-même? Script of Allah, do you have? For the manuscript of Allah, do you have? Avez-vous le manuscrit d'Allah? Do you have manuscript yourself? You are saying to me, do you... Avez-vous ah, des manuscrits? Tu m'as dit que vous, vous n'avez pas... No, you don't have manuscript. Listen. Vous n'avez pas des manuscrits. We have, we have tons of thousands. We have thousands of manuscripts. Nous avons des, des dizaines de milliers, de, de, milliers de manuscrits. You're lying. Now, tu es en train de mentir. Listen, I'm asking you now. Do your Muslims have a manuscript of... Vous les musulmans, avez-vous des manuscrits? The, uh, do you Muslims... Listen, listen do you have Muslims? Do you have a manuscript for Moses? Yes or no? Vous, les musulmans, avez-vous le manuscrit de Moïse? For who, Moses? Moses, yes. Do you? De Moïse, oui, de Moïse, oui. Avez-vous ça? Well, no, because... So why you are asking me to have manuscript for Moses? Maintenant, pourquoi est-ce que tu me demandes d'avoir le manuscrit de Moïse? You are a hypocrite. You are saying Moses. Tu es hypocrite. Moses is a Muslim prophet. Allah sent Tu dis que Moïse était un prophète musulman, Allah l'a envoyé. Why Allah, he wrote, the, he wrote the Torah by his hand to Moses. Comment est-ce qu'Allah qui a écrit la Torah avec sa main, par sa main à Moïse? What the purpose of writing by hand if he will not keep the manuscript? Quel est le but d'écrire par la main s'il ne peut pas garder ce manuscrit? What was, why Allah he wrote by his hand? What for? What for? Pourquoi est-ce qu'Allah a écrit avec sa main? C'était pourquoi? Because man changed puisque l'homme a changé. Okay, I'll uh, change what? The, the, the, the rocks? Allah. Il a changé quoi? Le rocher? He wrote it on the rocks. Allah a écrit ça dans le rocher, dans des pierres. Why Allah he wrote in the rocks for Moses? Comment est-ce qu'Allah a écrit ça dans des tablettes de pierre pour Moïse? It was like an art. C'était comme un, un, un objet d'art. Do you think Allah he was trying to go and join a museum about writing on rocks? Est-ce qu'Allah était en train d'être comme un artiste dans un musée qui dessinait sur des objets d'art? Why he wrote the whole Torah according to Islam? Your prophet, he said. Comment est-ce qu'il a écrit toute la Torah d'après votre vous, votre prophète a dit d'après l'islam? That Allah he wrote the whole Torah of Moses by his hand. Not the Il a dit que Allah a écrit toute la Torah par sa main. Ten commandments. So imagine how many trucks Moses he need commandment. of Musa is by his hand, not the Ten Commandment. Why he wrote the whole Torah according to Islam? You're a prophet, he said that Allah, he wrote the whole Torah of Musa by his hand. Not Comment est-ce que vous croyez que Allah a écrit toute la Torah pour Moïse sur des tablettes de pierre, non seulement les, les dix commandements? Torah of Musa by his hand, not the Ten Commandments. non pas les dix commandements. So imagine how many trucks Moses he need to carry. So Maintenant, imaginez-vous combien de camions, combien de tonnes de tablettes Moïse devrait prendre pour qu'Allah puisse écrire toute la Torah sur la, tablette de pierre. He can carry the Torah. Do you know how many pages the Torah? Connaissez-vous combien de pages à la Torah? C'est beaucoup de pages. Now listen, listen. I'm asking you, do you have the Torah? Je t'ai posé la question. Avez-vous la Torah? We have not a Torah, but we have Moses in our Quran. Yes. Nous n'avons pas la Torah, non, non, pas de Torah, mais nous avons Moïse dans notre Coran. Ah, so you have somebody spoke about somebody. Donc vous avez quelqu'un qui a parlé de quelqu'un. And he came more than a thousand years or two thousand years after him. Et qui est venu euh, mille ans ou deux mille ans après. And that is accepted. So you don't accept. Et vous acceptez ça et vous n'acceptez pas. You just said that somebody who wrote the Bible. Que tu as dit que quelqu'un a écrit la Bible. Long after Jesus. Longtemps après Jésus. And then you are saying to me, there's somebody came long after, long, long, long, long, long after those who wrote about Jesus. Et tu me dis qu'il y a quelqu'un qui est venu après très longtemps, longtemps, longtemps, longtemps après ceux qui ont écrit sur Jésus. And you accept him. Et vous l'acceptez. So Muhammad came, Muhammad came thousands of years after. Donc Muhammad est venu des milliers d'années après. Moussa, listen, listen. Après, Muhammad, après Moïse. Muhammad, came after. Muhammad, Muhammad came thousands of years after Moses, and he. Moïse est venu des milliers euh, d'années après Moïse. He can witness for Moses. Do you accept him? Et là, dit qu'il il, il, il veut témoigner sur Moïse, vous allez l'accepter? Do you accept Muhammad witnessing for Moses when he never been in the time of Moses? Est-ce que vous acceptez le témoignage de Moïse, d'être témoin de Moïse lorsqu'il n'avait pas vécu de, au temps de Moïse? Who? Muhammad. Yes. How he can qui? Muhammad. Witness for Muhammad and for Isa if he never been in their time. Allah. Comment est-ce qu'il va témoigner pour Jésus et pour Moïse s'il n'a pas vécu dans leur temps? Allah brought down okay. the book. Okay, hold on, hold on. C'est Allah qui a fait descendre le livre. Ah, let me Si je te donne maintenant la Torah. Et je te demande si tu veux, tu peux jurer sur la Torah. Avant de partir là, je vais vous montrer le que Christian Prince a montré dans euh, l'écran, là où il dit que Gabriel taught me to recite in one style. Là, c'est un hadith euh, de Muhammad. Je vais vous projeter ça il allait parler de ça, mais le débat est parti dans l'autre sens. Je vais vous montrer ça. Ça doit être là. Là, c'est Saïd Muslim, numéro 8 1 9. Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah, paix soit sur lui, a dit Gabriel m'a appris à réciter dans un style. Il parle que le Coran est venu dans plusieurs styles euh, Gabriel a appris un style. Je lui ai répondu, j'ai continué à lui demander de donner plus de styles jusqu'à ce qu'il atteigne ce mode de récitation. Il y a cette manière de réciter le Coran. Ibn Shibab m'a dit, il est parvenu que, il m'est parvenu que ces styles sont essentiellement un, ne différent pas sur ce qui est permis et de ce qui est interdit. Là, c'est beaucoup de hadiths. Il y, a, il y a beaucoup de hadiths qui ont été écrits Là, on dit que le Coran est descendu dans seven, dans sept modes de récitation. Seven harouf. D'autres disent le kira. Le kira, Dans ce sait il dit ça. On retourne à Christian Prince euh, pour la beauté de l'émission. C'est très beau, ça. on continue avec Christian Prince. Ok, ok, hold on, hold on. Okay, let me ask you. If I give you now, if I give you right now the Torah, Ok, je te pose la question. Si je te donne maintenant la Torah. Et je te pose la question si tu veux, si tu peux jurer sur la Torah. tu n'as pas de preuve. Non, c'est une question que je te pose. Si je te donne la Torah, je te dis, est-ce que tu peux jurer sur la Torah? Tu vas jurer sur la Torah ou bien sur le Coran. What do you mean? Do I get where do I get my information from? No. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Là où je trouve mon information? If I say to you, I want you to swear, you are telling the truth. And I... Non, si je veux dire, je veux que tu puisses jurer si tu dis la vérité. You need two books. Et je te donne deux livres. Okay. And I give you a book and I say to you. Et je te donne un livre. Je te dis. This is the, Torah and this is the Quran. Which one? Je te donne des livres. Je dis, ça c'est la Torah, ça c'est le Coran. you choose to take an oath it. Tu vas choisir quel livre pour jurer. Sur quel livre tu vas jurer? Le Coran. Torah? Pourquoi? Pourquoi pas la Torah? Because there's no manuscripts of the Puisqu'il n'y a pas de manuscrits de la Torah so, so you are saying only Quran only false okay so you are saying that only false Muslims will take an oath in the Torah correct the tu veux me dire c'est seulement les faux musulmans qui vont jurer sur la Torah Pardon, I didn't Only Pardon, je l'ai pas bien entendu. False Muslims will take an oath by the Torah because c'est seulement les des faux musulmans qui vont jurer sur la Torah hein, puisque This is a wrong uh, Torah. There's no... puisque c'est une, une fausse Torah no manuscript. Puisqu'il n'y a pas de manuscrits de, de la Torah. Well, there isn't. agree on yeah, so I'm saying, so you are saying, a true ah, ah, Muslim, a true Muslim, a ah, true Muslim. Donc tu veux me dire un vrai musulman. Listen, listen. Make it clear. Make it, make... Écoute, écoute. Make it clear. Clarifie ça. A true Muslim, listen, a true Muslim, are you saying? Tu veux me dire qu'un vrai musulman. Hold on, I want an answer for my question. Attends, je vais une réponse à ma question. Are you saying a true Muslim should not swear by the Torah? Tu veux dire qu'un vrai musulman ne peut pas jurer sur la Torah? Are you saying a true Muslim, a good Muslim, should not swear by the Torah? Tu veux dire qu'un vrai musulman, un, un, bon musulman, ne peut pas jurer sur la Torah? Yes or no? Oui ou non? Yes. Okay, thank you. Here we go. Oui. Okay, merci. Go. Your prophet, he swear by the Torah. Voici. Votre prophète a juré sur la Torah lui-même. Yes or no? Yes. thank Votre prophète a juré sur la Torah. And the hadith in front of you, read for me. c'est devant moi. Tu peux lire. In front of you, what non, il a juré sur la Torah qui existait à cette époque-là. Comment est-ce que tu veux dire ça existait là, à cette époque? Si ça existait à cette époque, c'est veut dire que ça existe jusqu'à présent. but the, no, there isn't. You are talking like a Turkey. You are... tu, tu parles uh, uh, comme une uh, Autriche. Talking like a Turkey. And what do you mean exist at that time? The Muhammad in the Quran says that. Tu parles comme une Autriche. Euh, Muhammad a dit dans le Coran. The, the Jews they, they corrupt the Quran at the time. Muhammad avait dit à son époque là que les Juifs avaient corrompu la Torah. Muhammad in the Quran says that the, the Jews they, they corrupt the Quran at the time of Muhammad. Do you want me to show you the verse? Au temps de Muhammad, Muhammad disait que les Juifs avaient corrompu le Coran. Tu veux que je puisse te montrer le verset They corrupt the Quran? Yeah, the Torah. Muhammad in the, in the... Ils ont corrompu la, la, Torah Ils ont corrompu ça The Quran, he said that the Jews, they corrupt ah, the, the Torah. So what do you mean at that time it was okay? je m'excuse vraiment. On avait reçu une petite interruption. On va reprendre un tout petit peu là où, là où nous étions. Je, juste une minute. Je, m'excuse vraiment. On y va. Qui par la Torah. And the hadith in front of you, read for me. Le hadith c'est devant là. Muhammad a juré sur la Torah. Existed In front of you. What do you mean exist there? Why, why you Muslims? If it exists there, it means it existed until now. But the, no, there isn't. You are talking like a Turkey. You are talking like a Turkey. And what do you mean exist at that time? Tu, tu parles comme un, un, un dindon. Tu parles comme un dindon. si la Torah existait à cette époque-là, ça doit exister aussi maintenant. Mohammed the Quran says that disait que les Juifs avaient corrompu euh, la Torah à cette époque-là. Dans le temps de Mohammed, je, tu veux que je te montre le verset? Ils ont corrompu la Torah. Torah. the Quran, he said that le, Coran. Non, non. Il, a dit qu'ils ont corrompu la Torah. Muhammad avait dit ça. The Jews, they corrupt the, Torah. Muhammad avait dit que les Juifs avaient corrompu la Torah. So what do you mean at that time it was okay? Comment tu dis qu'à cette époque-là, la Torah était bonne? No. He, they, Muhammad said they corrupted. Yes. Muhammad a dit qu'ils ont corrompu la Torah. Oui, Muhammad avait dit ça. Muhammad he said the Torah was corrupted by the rabbis of the Jews. Muhammad a dit le, la Torah a été corrompue par les rabbins des Juifs. Now, why you are the one who said a true Muslim should not take an oath on the Torah for C'est toi qui as dit que qu'un vrai musulman ne peut pas jurer sur la Torah. It is corrupt. Here, puisque la Torah est corrompue. We go, this is your prophet saying it clearly that he believes in the Torah and he is taking an oath in it. Mais ici, c'est votre prophète qui dit clairement qu'il croit dans la Torah et il prend euh, euh, un serment sur la Torah. Ouais. It's in front of you on the screen. Où? C'est là devant toi dans l'écran. Can you um, highlight? Est-ce que tu peux souligner ça? The whole, read the whole hadith. Tu peux lire tous les hadiths. Go. There's no need to highlight. Read it all. Il n'y a pas besoin de souligner. Tu peux tout lire. Take your time. Prends ton temps. You read, read for us. Let us hear you. Tu peux lire pour nous. I hope you hang up. We, we have an agreement. You will ask me questions. Ah, j'espère que tu ne vas pas fermer ton téléphone, puisque nous sommes convenus euh, que tu vas me poser 10 questions. 10 questions. We are not even finished with the first one. 10 questions. On n'a même pas terminé la première question. So we have nine left to go. Donc nous avons encore 9 questions. So Where does it say that? Where it says, it says, it says, my friend, it says. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce qu'on a dit ça? Ah, C'est écrit là, on a dit. That a group of Jews, they came to Muhammad, invited him to judge between them. And they... Un groupe de musulmans, euh, des, des juifs sont venus, ils ont, ils ont appelé Moïse de, venir, euh, ils ont appelé pour venir euh, dans leur école prononcer un jugement. called him Abu Qasim. One of our men has committed a fornication with a woman. So pronounce judgment upon them. They placed a cushion for the messenger of Allah who sat on it and said, he said, Muhammad, bring the Torah. It was then brought. Then he withdrew the cushion from underneath of him, from beneath of him, and place the Torah on it and uh, uh saying, I believe in thee and in the one who sent, who revealed thee. Ok, on va vous projeter cette liste. nous avons ça en français. Alors, nous avons cela en, en français. Ok, on y va, nous sommes là. Sunan Abi Daoud, numéro 44. 4-9, d'après Abdullah ibn Omar, un groupe de juifs est venu et a invité le messager d'Allah paix sur lui, Arkouf. Alors, il leur a rendu visite dans leur école. Ils ont dit Abu Qasim. Ça, c'est comme ça qu'ils appellent Muhammad. ou bien Abu, Abu Qasim. Un de nos hommes a commis la fornication avec une femme. Prononcez donc un jugement sur eux. Ils placèrent un coussin pour le messager d'Allah qui s'assit au-dessus et dit Apportez-moi la Torah. Il a ensuite, ensuite été apporté. Il retira le coussin de dessous, lui, et plaça la Torah dessus en disant Je crois en toi et en, en celui qui t'a révélé. il a dit ici, on a dit J'ai cru il croyant en hein, ça. Hein, dans la version anglaise, on dit Je crois en toi. I believe in thee. Euh, croyait dans la Torah, qui le juif lui avait présenté. Était-ce corrompu à cette époque ou quoi Ok, nous retournons à Christian Prince. On continue avec l'émission. Et tu es celui qui a dit que seulement des faux musulmans vont jurer sur la Torah. Do you, want to call a friend? Tu veux appeler un ami? Do you feel like calling Zakir Naik or something? Tu veux appeler Zakir Naik ou bien? Okay, okay. So, okay, okay. Show me where Jesus said he was gone. Quoi? Here's my other question. Ah, là, c'est euh, euh, ma question. Tell me where Jesus said he is God. Dis-moi là où Jésus-Christ a dit que je suis Dieu. You're ah not done, so you admit that your prophet. You just non, on n'a pas encore terminé, donc tu admets que ton prophète là. Admitted that your prophet is a false Muslim. Tu admets que ton prophète est un faux, est un faux musulman. You said, you said, everybody heard you. It's recorded. People they will copy the video and they will post tout, tout, le monde t'a entendu, tout le monde va poser, euh, copier la vidéo et poster ça. So everywhere, Par you said partout. That clearly that only false Muslims they will take an oath in the Torah. Tu as dit seulement des faux musulmans vont jurer sur la Torah. You're a prophet taking an oath in the Torah. He's a false Muslim. Explain to me how. Et ton, ton prophète qui a pris euh, un serment sur la Torah était musulman ou quoi Explique-moi. Comment est-ce que tu suis un faux musulman qui est Muhammad Son of Abdullah. Fils de Abdullah. Can you go down bit where it says after who revealed thee? Est-ce que tu peux descendre là On a écrit que je crois en toi et à celui qui t'a qui révélé. Tu peux descendre? here we go. Read it. Yeah, tu peux lire ça? Read it all. I mean, I'm, I'm, we are not hiding I, I can't see all. I can see is events that bring me one. Tu parles, euh, je, ne cache rien, je ne vois que. Who is learned among you. Then okay. Et là, il a, il a dit que apportez-moi quelqu'un qui est instruit parmi vous. Hold on, let me, let me make it more clear for you. No problem. Hold on. Attends, je vais faire ça encore plus clair, clair pour toi. Let me use my magic. I will read the chapter of a chair. Ah, je vais faire ma magie. Je vais lire le chapitre de la chaise ou bien du trône, al-kursi. Uh, le chapitre de la chaise, ça, ça résout tout, des difficultés techniques. On y va. Est-ce que tu as vu tous les hadiths? Tous les hadiths apparaissent en entièreté. Oui, je peux voir. Où est le problème maintenant? Okay, you okay, you got me there. I'm not gonna lie. Okay, I didn't know that. Oh, okay, tu m'as montré. Je ne savais pas. je ne connaissais pas ça. Ah, so you, now so do you admit that Muhammad was a false prophet and false Donc tu admets que Muhammad était un faux prophète, messenger and false Muslim. un faux messager, un faux musulman. No. So what do you mean? No, a second. Non. Mais qu'est-ce que tu veux dire Non, il n'y a pas une seconde. tu, disais Tu te contredis toi-même. N'est-ce pas toi qui as dit que seulement les faux musulmans, ils jurent, sur, la, Torah Comment est-ce que Muhammad dit que je crois en toi Si ça, c'est la Torah qui est corrompue. Do you think Muhammad was drunk at that day? Ou bien tu penses que Muhammad était ivre ce jour-là? Drunk? Yeah. Ivre. Oui. Well, no. Okay. No. Maybe because he was bewitched by the Jews. Ou bien peut-être puisqu'il était ensorcelé par les Juifs. where does it say that? You do not know that Muhammad. Où écrit Donc toi, tu ne sais pas que Muhammad. He was bewitched. Tu ne sais pas que Muhammad était ensorcelé. Muhammad, the, well, yeah. the Jews, my yeah, friend, not, not, the, yeah, Jews, the, the, Jews are very not dangerous. Me... Les Juifs sont tellement dangereux. Tell you something, the Jews are very dangerous. That's why I don't visit them at home. Hein? Les Juifs sont dangereux, c'est pour cela que je les visite par la maison. Once I visited, visited a Jew. J'avais visité un Juif un jour. And when I went home. Lorsque je suis rentré à, à la maison, j'ai commencé à m'imaginer que j'avais le rapport sexuel avec ma femme. Mais je n'avais pas encore fait ça. je n'avais pas fait ça au fait. magic. Et plus tard, j'ai trouvé que c'était un musulman qui avait fait euh, euh, de la magie sur moi. And I'm imagining things never happened. Et je m'imaginais des choses qui n'étaient jamais arrivées. So what do you think about this if this has happened to me? Do you think I'm going crazy or just... Alors, comment tu penses? Tu penses que tu penses que j'étais de, j'étais devenu euh, malade mental ou quoi? The magic. Ou bien ça c'est la magie. I don't know. Ah, je ne sais pas. Obviously I'm going crazy, you know. Donc, ça veut dire que je suis malade mental. look, with me. He says, the prophet continued for such and such period, imagining that he had sex with his wives, but in fact he did not. Il est écrit dans les hadiths que Muhammad a traversé des moments de telle période à telle période. Il imaginait qu'il avait des relations sexuelles avec ses femmes, alors qu'il n'avait pas de relations sexuelles avec elles. Do you know what happened to your prophet? Tu sais ce qui est arrivé à ton prophète? Is that on the screen now? Est-ce que cela, tu as affiché ça à l'écran? Oui. Oui. Ah, je viens euh, ça vient d'apparaître dans mon ordinateur. Je vais lire ça. Pendant qu'il lit en anglais, nous allons vous projeter cela en français. Là, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter. On va vous projeter ça. Nous avons ça en, français. Euh, là, c'est euh, Saïbou Ari, numéro 60-63. Aïcha a rapporté, le prophète a continué pendant telle ou telle période en imaginant, il imaginait qu'il avait couché, eu des relations sexuelles avec ses épouses et en fait, il ne l'avait pas fait. Un jour, il me dit, oh, Aïcha m'a Allah m'a instruit d'un sujet que je lui avais demandé. Deux hommes vers moi, l'un assis à propos de l'un de... Là, il parle de comment est-ce qu'on avait ensorcelé. Ce dernier a répondu, il est sous l'effet de la magie. Le premier demanda, qui avait fait la, magie L'autre dit, il a répondu, l'Ubaïd, ibn Assam. L'Ubaïd ibn, ibn Assam. C'était les Juifs qui avaient fait de la magie sur Muhammad, selon les hadiths. Le premier a demandé quel matériel a-t-il utilisé. L'autre a répondu la peau du pollen euh, d'un dattier. Il a utilisé la peau de pollen de, de, ce fruit-là, euh, comme on peut appeler, donc le dattier, mâle avec un peigne et les cheveux collés dessus. Donc il a pris les cheveux de Muhammad pour faire la magie, conservés euh, sur une pierre dans un puits, dans un puits de Darwan. Alors le prophète est allé à ce puits et a dit, c'est le même puits que, qui m'a été montré dans le rêve. Les cimes de ces palmiers dattiers ressemblent aux têtes des démons. Son eau ressemble à la fusion des aînés. Ah, ça, c'est un long abysse. On retourne à Christian Prince pour suivre, la vidéo. Euh, on y va. I will give him time to read, guys. I will tell you my story. One, once I went to visit a guy, he's from Israel. Ok, pendant qu'il lit ça, je vous racontais mon histoire. J'étais parti visiter un homme là qui venait d'Israël. His name is Shaul. Et son nom, son nom c'est Shaul. Okay, and I drank some tea, and he told me, do you like me to cut your hair? j'avais euh, bu du thé et il m'a posé la question si je voulais qu'il puisse me, euh, me, couper quelques cheveux. I said, okay. Et j'ai dit oui. So he cut my hair. Il a coupé ma, mes cheveux. And then when I went home, I felt like there's somebody controlling me by remote control. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai senti que c'était comme, comme si quelqu'un me contrôlait par une télécommande. So I start imagining myself having sex with my wires, but the fact it was the curtain of my window. Alors j'ai commencé à penser que j'avais les rapports sexuels avec ma femme, alors que j'avais des rapports avec les rideaux de la maison, les rideaux. And I myself, and I told my friends I was having sex. Et je me suis imaginé, et je suis parti voir mes amis, je les ai dit que j'avais, je faisais les rapports sexuels. But the they told me, you never us, it was the curtain. Et mes femmes m'ont dit que tu ne nous as pas touchés, mais tu as touché les rideaux. So what do you think, Mohammed? Maintenant, qu'est-ce que tu penses, Mohammed? From Pakistan. Du Pakistan. What happened to your prophet? Qu'est-ce qui est arrivé à votre prophète? Was having sex with the curtain or with the teddy bear? Avait-il sexe avec le rideau ou bien elle avait sexe avec euh, euh, des poupées? Hello? Hello? Hello. Yeah, what happened? What do you think happened to your prophet? Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé à votre prophète? Why is why he is not having I mean, this is really crazy. Ça c'est tellement euh, fou. You know, I'm not going I'm not I will never talk to Jews. Je ne parlerai pas, je n'ai jamais parlé aux Juifs. I mean, those people they are very powerful. Ces gens sont tellement euh, puissants. I heard that Trump, Trump, he is controlled by the Jews too. J'ai entendu que Donald Trump, Trump est contrôlé par les Juifs. They, they, they got some of his hair. He have a blonde hair. Ils ont pris quelques euh, cheveux de Trump, de Donald Trump. Il a des cheveux blancs. They got some of his hair and they are controlling him from far away. Ils ont pris ses cheveux et le télécommande de loin. And this is exactly what happened to your prophet. Look. Et, et c'est ce qui est arrivé exactement à votre prophète. Look at this. Selon l'histoire, ils ont pris la chevelure, les cheveux de Muhammad, le poil. Je ne sais pas de où est-ce qu'ils ont tiré ça, de quel endroit de son corps. I hope not from the wrong area. Je pense qu'ils n'ont pas tiré ça d'un le poil euh, d'un mauvais endroit de son corps. And they from far away. Et ils étaient en train de le contrôler de, loin. So what do you think? Alors qu'est-ce que tu penses? Well, he was under the effect of magic. Okay. Oui, il était sous l'effet de la magie. Okay. What does that mean? Qu'est-ce que What ça does it mean that the prophet is under the effect of a magic? Qu'est-ce que ça veut dire que le prophète est sous l'effet de la magie? Under the effect of magic. Okay. Oui, il était sous l'effet de la magie. Okay. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire que le prophète est sous l'effet de la magie? Qu'est-ce que ça veut dire que le prophète est Okay, go down. It says what material did he use? Let me see down there, please. All right. Est-ce que tu peux descendre en bas? Je vais voir en bas de la 10, euh, de ces 10 ici. No problem. Non, pas de problème. How many lines you want me to go? Tu veux que je descende combien de lignes? Just a little bit, please. Okay. Juste un tout petit peu. So guys, our friend here, he accept that his prophet was under black magic. That's wonderful. Donc, mon euh, autre frère ici a accepté que son prophète était sous l'effet de la magie. Hein? N'est-ce pas merveilleux? He was under the voodoo, yeah? Somebody did voodoo for Muhammad. Il était sous l'effet de voodoo. Quelqu'un a fait le voodoo sur Muhammad you know, uh, once I went to Jamaica, and there is a neighbor there. She told me she is going to uh, bring a rooster and she would do some voodoo for me. So she... Un jour, j'étais parti en Jamaïque et je suis arrivé là. Il y avait euh, une voisine là qui a dit qu'il qu va porter euh, une poule, un, un coq et va faire euh, la, le voodoo sur moi. I will marry her. Pour que je puisse la prendre en mariage. And she did. Second day, I did marry her. Elle a fait le voodoo sur moi. Et le deuxième jour, je me suis marié à elle. You know, but the third day, another neighbor, she liked me. Le troisième jour, une autre voisine m'a aimé. Elle m'aimait. So she did cook a rooster or slaughter a rooster and she did voodoo. Elle a aussi tué euh, un coq. Elle a fait aussi le voodoo. For my wife. Elle a fait le voodoo sur ma femme. Now my wife, she asked me for divorce. Alors ma femme m'a demandé de divorcer. Now the third wife, she got me now. Maintenant la troisième femme m'a attrapé, m'a eu. Because she did more, more powerful voodoo. Puisqu'elle a fait un voodoo qui était plus puissant. From the other voodoo, because her rooster was bigger. Elle a fait un voodoo plus puissant que l'autre voodoo, puisque son coq, le coq était euh, un, un grand coq. Okay. Then the fourth wife, the fourth neighbor, I was moving like in, in the town from everywhere, like you know. Et maintenant le quatrième, la quatrième voisine elle, elle, aussi, puisque je me déplacer dans toute la ville. Because voodoo is working, you know. Puisque le voodoo fonctionne. So what do you think about what happened to your prophet? Maintenant, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé à ton prophète? Man, she did voodoo, or a man, she did voodoo for Muhammad. Donc, euh, une femme a fait le voodoo sur Muhammad, bien, un homme a fait le voodoo sur Muhammad. Hello? Hello? Hello? Yeah, tell me, uh, talk to us. What, what, what happened? Hein, Parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? So what? The, the, the, it says, it says here what material did he use? The other replied, the skin of the pollen of a male date. Ils ont, ils, ils ont, il a pris la peau du, du pollen d'un mâle, d'un dattier mâle. Tree with a comb and the hair stuck to it. Kept avec une peigne, avec des cheveux attachés. Under a stone in the well of Darwan. Yes. Il a placé ça dans un puits, euh, euh sous une pierre à Darwan il lit le, le hadith So do you, oh, do, you think really he can control a person by the skin of a pollen? Est-ce que tu penses que tu peux contrôler quelqu'un par la peau du fruit de dattier? Of a male date tree? D'un dattier mâle? So if I go right now and get some branches from, a, from, a, from a palm tree. Donc, si maintenant je vais prendre quelques branches euh, du palmier. Uh, mais ceci ne, ne montre pas l'ivresse ou bien l'alcool. I'm uh, I'm Non, non, je ne parle pas de ça. Je te pose la question. Votre prophète, il imaginait qu'il avait le rapport sexuel. Was he, uh, look, oh, I mentioned the word drunk when your prophet took an oath in the Torah, remember? J'avais parlé de l'ivresse, qu'il était ivre lorsque votre prophète avait juré sur la Torah. Because you said that this is not right. So, Puisque tu as dit que ça, c'est pas juste. your prophet was taking an oath in the Torah, either. Alors, j'avais posé la question, comment est-ce que votre prophète jurait sur la Torah, ou bien soit... He's drunk or taking hashish. Soit votre prophète était ivre, ou bien il avait, il avait pris du chanvre, le hashish. Il was taking an oath in the Torah, either he's drunk or taken hashish. Ou bien elle, avait pris euh, de, la bière, il était ivre, ou bien elle avait pris de la drogue. Ou bien il était ensorcelé. So which one Donc, euh, c'est quoi? Peut-être la Torah à cette époque-là était encore une bonne Torah. Non, mais Muhammad, à cette époque-là, il disait que la Torah était déjà corrompue. Non, mais Muhammad le Coran Quran que la Torah was not fine. I can show you the verse. Je peux te montrer le verset. Mais now let us, focus in here. Muhammad, he himself. Concentrons-nous ici. Muhammad, il s'imaginait ici. Muhammad, Muhammad. said that because he was drunk or something? No, Donc, tu penses qu'il était ivre ou quoi? Listen, I'm, I'm saying to you, when he took an oath in the Torah, was he in his uh, uh, uh, uh Je t'ai parlé lorsqu'il était en train de, ju euh, de, jurer sur la Torah. Il était dans quel état? Conscious of what he is doing, or he was a drunk, or being crazy. Of what he is doing, or like conscious of what he is doing, or he was a drunk, or being crazy. Donc Muhammad était-il conscient de ce qu'il faisait ou bien il était ivre? Conscious of what he is doing, or he was a drunk, or being crazy, or being hypocrite to the Jews ou bien il était fou, ou bien il était hypocrite envers les Juifs. Ah, lorsqu'il jurait sur la Torah, c'est ce que je disais. hypocrite. I hypocrite. Je dirais qu'il était hypocrite. Il était hypocrite. Il voulait convaincre les Juifs pour qu'ils puissent accepter l'islam. Alors il leur disait, je crois dans votre Torah. Il a même juré sur ça. I believe in your Torah, and he take an oath of it. And he put the Torah in the cushion, and he swear on it, showing. Il a même pris la Torah, il a mis ça sur le coussin, il a juré, montrant. Respect to the Torah. Montrant du respect envers la Torah. He did not insult the Torah. Il n'a pas insulté la Torah. imagine he took the cushion from underneath of him. Imaginez-vous, il a pris le, le, le, le coussin là où il était assis. And he placed the Torah in the top of it, and he... Et il a pris, il a placé la Torah au-dessus, au-dessus, au, il a euh, au-dessus de, de ce coussin. He said, I believe in thee and the one who revealed thee. Et il dit que je crois en toi et en celui qui, qui t'a révélé. Now we see in this hadith that there's a Jewish guy, a Jewish guy, his name is Lubayd ibn asam Maintenant, nous voyons ici qu'il y avait un juif donc, qui s'appelait Lubayd ibn Asam. He got some hair of the hair of the prophet. Il a juste attrapé quelques poils du, du du de, du, du corps du prophète. And he controlled him. According to some hadith, it was the daughter of Lubayd is the one who did the black magic for your prophet. Et selon quelques hadiths, ils disent que c'était la fille de Lubayd ibn Assam qui avait fait la magie sur le prophète. Now, you said he was under the influence of the black magic. What is the black magic? Can you give Quand tu dis qu'il était sous l'influence de, la magie noire, qu'est-ce que c'est la magie noire? Tu peux me définir la magie noire? I didn't say he was under black magic. You did, you did. Go back and... Je n'ai pas dit qu'il était sous l'influence de la magie noire. Tu as dit ça, tu, peux, tu as dit ça. it's recorded. You said. C'est enregistré. Tu as dit ça. Okay, okay, Non, je n'ai pas dit ça. So, he was under what then? Tell us. Maintenant, il était sous quelle influence? Oh, mes frères, il y a un jardinier qui est en train de, de travailler à l'extérieur. Il est en train de, travailler dans le jardin et c'est pour cela que ça fait maintenant beaucoup de bruit. Je ne peux pas continuer avec ces bruits. Alors ça, c'est la première partie. Il me reste juste une petite partie là euh, que nous allons attacher. Euh, il me reste juste euh, à peu près une heure. Je dois travailler pendant une heure pour attacher la suite. Euh, non, je dois attendre. Je dois lui donner même 10 minutes. Il y a du bruit à l'extérieur. Hein. On ne peut pas continuer comme ça. Non, nous allons arrêter. On va reprendre après, après qu'il ait terminé la partie qui nous reste. Que Dieu vous bénisse. Shalom.